ሳብከኝ መቤ መንፈሳዊ ትርጉኝልኝ ሰላሜ ተሰማልኝ ምልጃሽ ሞላልኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ የተከበሩ መምህራችን ሊቀ ጠበብት ህሩይ እስጢፋኖስ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? እንዴት አስተናበታችሁ? አሜን። አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ እንደገና የውዳሴ ማርያም የሮ እናደርሳለን አነባለው ቅዳሴ ማርያም አነባለው እና መምህር ሊቀጠበብ ጠበብት ሩር እስጢፋኖስ የትርጓሜውን ይተረጉሙታል። መምህር በጸሎት ያስጀምሩን። መጀመሪያ የተዋህዶ ልጆች ይህንን ቪዲዮ ሸር ላይክ አድርጉት። በጸሎት ያስጀምሩን መምህር ማይኩን ይክፈቱት መጀመሪያ። በስመ አብ በስመ አብ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላክ በሰላም እንዲያስመሸን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ እንዲሰውረን የምናዝንበት ነገር እንዳይመጣብን የቅዱሳን ጸሎት እንዳይለየን እመቤታችን በረድኤት ከልጇ ከወዳጇ እንድታማልደን ጾሙን በሰላም እንዲያስፈጽመን የቅዱስ ኤፍሬምና የአባ ሕርያቆስ በረድኤታቸው በረከታቸው እንዲታሳድርብን እታውልብን። አባታችን ሆይ ብለን እንለምነው። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደለውን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና ተግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል፣ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና፣ ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ይለን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ በሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አሜን ይግለጽልን። የተዋህዶ ልጆች share like ማድረግ እንዳትረሱት። እንጀምር። ውዳሴሃ ለእግዝትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ረቡዕ ሰሉስ ብሎ ነበረና ረቡ አለ የፍጥረት አራተኛ የምስጋና ሶስተኛ ቀን ሲል ነው። በዚህም ዕለት እመቤታችን ትመጣለች። አስቀድሞ የብርሃን ድንኳን ይተከላል፣ የብርሃን ድባብ ይዘረጋል፣ የብርሃን ዙፋን ይነጸፋል። ከዚያ ላይ ሆና ሰላም ለከ ኦ ፍቁሬ ኤፍሬም ወፍቁረ ወልዴ ትለዋለች። ክርክር በለተሰኔ ተፈጽሟል እና እሱም ባርክን ይላታል። በረከተ ወልዴ ወአቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይህ ድር በላይሌ ከተለዋለች ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ውዳሴ ዘረቦ ውዳሴ በረቦ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ረቡዕ ቢል አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። እሱ ግን ነገሩን ሁሉ ሰራዊተ ሰማያት ይብሉ ብሎ ያመጣዋል። በዚህም ዕለት ሰራዊተ መላእክትን አስከትላ ትመጣለች። እሱም ባየባየው እየመሰለ እየመሰለ ያመሰግናታል። አንድም ሰራዊት ያላቸው አለቆች ናቸው ብሎ አለቆች ያሏቸው የሰራዊት ሰራዊት መላእክት ንዕድነሽ ክብርትነሽ ይሉሻል፣ ያከብሩሻል፣ ያመሰግኑሻል፣ ያመሰግኑሻል። ውዳሴ ዘረቡ ውዳሴ በረቡ ሀል ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ረቡዕ። እሺ ኩሉ ሳሬተ ሰማያት ይብሉ ብጽኢት አንቺ በሶስቱ ዓለመ ሰማያት ያሉ ሰራዊተ መላእክት ንዕድ ክብርትነሽ ይሉሻል፣ ያከብሩሻል፣ ያገኑሻል፣ ያመሰግኑሻል። አንድም ሰራዊት ሰማያት ያላቸው አንድም ሰማያት ያላቸው ሰራዊት ያሏቸው አለቆች ያሏቸው ሰራዊተ መላእክት ናቸው ብሎ አለቆች ያሏቸው ሰራዊተ መላእክት ንዕድ ነሽ ክብርት ነሽ ይሉሻል፣ ያከብሩሻል፣ ያገኑሻል፣ ያመሰግኑሻል። አሁን እንደዚህ ማለቱ አለቆቹ የማያመሰግኑ ሰራዊቱ ብቻ የሚያመሰግኑ ሆኖ አይደለም፣ በሰራዊቱ የአለቆቹን መናገር ነው እንጂ ሰማይ ዳግሚት ዲበ ምድር ምድርን ከመባል ላይ የሰማይ ሁለተኛን ተባልሽ። አንድም ከምድር በላይ ላለ ሰማይ ሁለተኛን ሆንሽ። እመቤታችን ዳግምነቷ ለጸርሃ አርያም ነው። በአድማስ ጌታ እግዚአብሔር ምድሩን እንደ መሶብ ሰማዩን እንደ ዋስከንቢያ አንድም ምድሩን እንደ ወጪት ሰማዩን እንደ እፊያ አጣብቋቸዋል፣ አገናኝቷቸዋል። ወአስተጣበቅው ወዲበ እብነ ኮክ እንዲል ሆህተ ምስራቅ ማርያም ድንግል ድንግል ማርያም የምስራቅ ደጅ ናት። ይህቺ ሆህተ ምስራቅ በአራተኛው ሰዓት በአራተኛው ዕለት በአራተኛው ኬክሮስ ፀሐይን አስገኝታለች። እመቤታችንም ከአራተኛው ትውልድ ከቤተ አይሁድ ተወልዳ በአራተኛው ክፍለ ዘመን ጌታን አስገኝታለችና ሆህተ ምስራቅ አላት። ከብካብ ንጹህ ወመራ ቅዱስ ንጹህ ልዩ የሰርግ ቤት አንቺ ነሽ። አንድም አዊሃ ንጹህ ይላል። ሙሽራዋ ያማረላት የተወደደላት ንጽህ ልዩ የሰርግ ቤት አንቺ ነሽ። ይህችን የሰርግ ቤት በመጀመሪያ ይጠርጓታል፣ ይጎዘጉዙባታል፣ ያናጥፉባታል። ሱሳን ወርድ ይስሉባታል፣ ባህር ያስጌጧታል። እመቤታችንንም አቀባ መንፈስ ቅዱስ እምከርሰ እማ ከእናቷ ማህፀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ጠብቋታልና ነጸረ አብ እምሰማይ አብ ከሰማይ ሆኖ በአራቱ ማዕዘን ተመለከተ። ቢመለከት ቢያይ ቢያስተውል ወይረከበ ዘከማኪ እንዳንቺ በንጽህና በቅድስና የጸናች የከበረች አላገኘም። በያገኝ እንፈነወ ዋህዶ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አንድ ልጁን ውረድ፣ ተወለድ፣ ተሰቀል፣ ሙት ብሎ ለህማም ለሞት አሳልፎ እስከ መስጠት ደረሰ። ወተሰብአ እምኔኪ እሱም መጥቶ ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ያለ መለወጥ ከአንቺ ሰው ሆነ። ሰአሊ ለነ ቅድስት መርአዊ ሰማያዊ ከሚባል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን። አሜን። ኩሉ ትውልድ ያስተብጽኪ ለኪ ለባህትቲኪ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ። አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ፍጥረቱ ሁሉ አንቺን ብቻ እጹብ እጹብ ይሉሻል፣ ያከብሩሻል፣ ያገኑሻል፣ ያመሰግኑሻል። ኦሪት ዘልደት እንዲል ዘፍጥረት ሲል አንድም ትውልደ ሴም፣ ትውልደ ያፌት፣ ትውልደ ካም እጹብ እጹብ እጹብ ይሉሻል፣ ሊያከብሩሻል፣ ሊያገኑሻል፣ ሊያመሰግኑሻል። አንድም ናሁ እምይእዜሰ ያስተበጽዑኒ ኩሉ ትውልድ ታለችው እሷ ከተናገረችው አያይዞ ተናግሮታል። አንድም ትውልድ ዘይሃልፍ ትውልድ ዘይተርፍ እጹብ እጹብ ይሉሻል፣ ሊያከብሩሻል፣ ሊያገኑሻል፣ ሊያመሰግኑሻል። ትውልድ ዘይተርፍ ሲሆን ትውልድ ዘይሃልፍ ግን እንደምንድን ነው ቢሉ ጢባሪዎስ ቄሳር የሚባል አንድ ገናና ንጉሥ ነበረ። እሱም አይሁድ ጌታን ተመቅኝተው ጸልተው ጸፍተው ገርፈው እንደሰቀሉት እንደሞተ እንደተነሳ እንዳረገ ሲነገር እየሰማ የዚያን የደግ ሰው እናት ማን ባመጣልኝ እኔ የወንድ አገልጋይ ሚስቴም ሚስት አገልጋይ ሆነን ባገለገልናት ነበረ ብሎ ተመኘ። ተመኝቶም አልቀረ ሶስት መቶ ጭፍራ ሄዳችሁ አምጡልኝ ብሎ ሰደደ። ጌታም የእመቤታችንን ተድላ የነፍሷን ደስታ እንጂ የስጋዋን ደስታ አይወድም ነበረ እና መላእክት በደመና ነጥቀው ወስደው በገነት ላሉ ነፍሳት እንዲሰጧት አዘዘ። እነሱም ወስደው ሰጧት። እነሱም ዛቲ ብፅዕት ከርስን ተጠሮተኪ ወብፅዋት አይንት ለርእያኪያኪ አንቺን ያዩ አይኖች የተማሰግኑ ናቸው። አንቺንም የዳሰሱ እጆች የተባረኩ ናቸው። ወበጽዋት አጥባት ለሐፀናኪ አንቺንም ያጠብት ያሳደጉ ጡቶች የተባረኩ ናቸው እያሉ ያመሰግኗታል ሲያመሰግኗት ኖረው ከዚያ በኋላ ለዚያም ሰው ቅዱስ ዮሐንስን ሄዶ እንዲያስተምረው እመቤታችን አዘዘችው። ቅዱስ ዮሐንስም ሄዶ ጸጸት እንዳይሆንበት ቅዱስ ዮሐንስም አይሁድ ጌታን በምቀኝነት እንደሰቀሉት፣ እንደሞተ፣ እንደተነሳ፣ እንዳረገ አድርጎ ቢያስተምረው ያ ንጉሱም ንጉስ ጢባሪዎስም እስቲ የሆነው ሲሆንና እነኛ ርጉማን አይሁድ ጌታን እንደምን አድርገው ነው በምቀኝነትና በክፋት ገርፈው የሰቀሉት እስኪ እነሱ እንደሰቀሉት አድርገህ አሳየኝ አለው። ወአንፀ ስፉሃ እምነ ሰፊሃም ይላል። ሰፊ ድንጋይ አምጥቶ ከዚያ ላይ ራቁትን ስሎ አሳይቶታል። ወዲያውም ከስዕሉ ድምፅ ይሰማል። በከመሰቀሉኒ አይሁድ በቀራንዮ ራቅየ ዳግመኑ በሮም ትሰቅለኒኑ ያለበት ነው። አይሁድ በቀራንዮ አስቀድሞ ራቁቴን አድርገው በአደባባይ እንደሰቀሉኝ አንተም አሁን ደግሞ በሮም ራቆቴን አድርገህ ትለኛለህ። ራቁቴን አድርገህ ትስለኛለህ ብለው ቢለው ከለሜዳ አስታጥቆ ስሎታል። ከለሜዳ አስታጥቆ መሳል የተጀመረው ከዚያ በኋላ ነው እንጂ ሎቱ ስብሐት እነኛ ርጉማን አይሁድስ ጌታን ሲሰቅሉት ራቁቱን አለ ልብስ ነበረ። ለዚያም ሰው ወሮታውን አላስቀረበትም። ለመንግስት የደረሰ በሱ ምትክ ተተክቶ ሊነግስ የደረሰ ልጅ ነበረው፣ ሞተበት። እሱም ደብዳቤ ጽፎ ዛቲ ጦማር ዘተፈነወት እመሃበ ጢባሬዎት ንጉሰ ምድር ትብጻሕ ሀበ መቃብረ እግዚእየ ወአምላኪየ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሰ ሰማይ ወምድር ከምድራዊ ንጉስ ከጢባሪዎስ እየተጻፈች ደብዳቤ ለሰማያዊው ለምድርና ለምድርና ለሰማያዊ ንጉስ ለኢየሱስ ክርስቶስ ትድረስልኝ ብሎ ከጌታ መቃብር ላይ ወስዳችሁ ጣሉልኝ ብሎ ያን የሞተውን ልጁም ከደብዳቤው ጋር አድርጎ ከጌታ መቃብር ላይ ወስደው እንዲጥሉለት አዘዘ። እነሱም ሶስት ወር ሙሉ ተጉዘው ሄደው ያንን ደብዳቤና የልጁን አስከሬን ከጌታ መቃብር ላይ ጣሉት። ከዚያ ቢጥሉት እሱም በዚያ ከመቃብሩ ላይ አፈፍ ብሎ ተነስቶ አመስግኖ ተመልሰው ወደዚያ ወደ አባታቸው ወደ ሮም ተመልሰው ሄደው ሶስት ወር የተጓዙትን ጎዳና በአርባ ቀን ደርሰው ደስ ብሏቸው አመስግነዋልና እንዲህ ትውልድ ዘይሃልፍ እንዲህ ያስተረጉማል። ተነብኡ ላሌኪ አብያተ ወመንክራተ ኦ ሀገረ እግዚአብሔር ሀገረ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት እመቤታችን ነቢያት ካህናት ስለ አንቺ ድንቅ ድንቅ ሆኖ የሚነገረውን ነገር ተናገሩልሽ። ምነው አመስግነኝ የምትለው ወደ ሌላዋ ወደ መንግስተ ሰማያት ሄደ ቢሉ ወደ ሌላዋ ወደ መንግስተ ሰማያት ውስጥ አይደለም። መንግስተ ሰማያት የምትወረሰው ከእሷ በነሳው ስጋ ነውና እስመ ኮንኪ አንቲ ማህደረ ለፍስሃ ድምፁ ቀንሷል። ዳዊት ድምፅ ትንሽ እንትን በል። እስመ ኮንኪ አንቲ ማህደረ ለፍስሃ አንቺ ደስ ብሏቸው የሚኖሩ የቅዱሳን የማደሪያቸው ማደሪያን ሆነሻልና ኩሎሙ ነገስተ ምድር ያወሩ በብርሃንኪ ነገስታቱ ዜናሽን ሰምተው ህድግው ወመንን ወለዝ ዓለም ብለው ይሄዳሉ። እነ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ንጉስ፣ እነ ማርቆስ ዘቶርማቅ ወአሕዛብኒ በጸዳልኪ መሳፍንቱም ዝናሽን ሰምተው ህድግው ወመንን ወለዝ ዓለም ብለው ይሄዳሉ። እነ ሙሴ ጸሊም፣ እነ በለረአም ኦ ማርያም ኩሉ ትውልድ ያስተርጽኪ <clears throat> አንድም ተነበይ ወላይሌኪ አብያት ወመንከራት ሀገረ እግዚአብሔር እመቤታችን ነቢያት ስላንቺ ድንቅ ድንቅ ነገርን ተናገሩልሽ። ነኪር ነገሩ በእንቲ አኪ ሀገረ እግዚአብሔር እያሉ ሀገረ እግዚአብሔር አላት እመቤታችንን ንጉስ በሀገር ከተማ አድርጎ እንዲኖር ጌታም ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ማህፀኗን ዓለም ከተማ አድርጎ ኖሯልና እስመ ኮንኪ አንቲ ማህደረ ለፍጹሐን ደስ ብሏቸው የሚኖሩ የቅዱሳን የማደሪያቸው ማደሪያ ሆነሻልና ሁሎም ነገስተ ምድር ይሃውሩ በብርሃንኪ ነገስታቱ በልጅሽ አምነው ጸንተው ይኖራሉ። እነ አርቃዲዎስ እነ ዘይኑን ለምንት ይሐውር ወልደ ብእሲት ምስለ ብሉየ መዋዕል ዳዕሙ እለ አምሰጡ ይሐውሩ ባቲ እንዲል ወአህዛብኒ በጸዳልኪ መሳፍንቱም በልጅሽ አምነው ጸንተው ይኖራሉ። እነ ሙሴ ጸሊም እነ በለርአም ኦ ማርያም ኦ ማርያም ኩሎ ትውልድ ያስተውጽኪ ይህንንስ ተናግሮታል። ያምጣው ወይ ሰግዱ ወይ ሰግዱ ለዘተወልደ እምኔኪ ወይ ከአንቺ ለተወለደው አብይ ስሙ ወአብይ ኃይሉ እያሉ ይሰግዱለታል። ሰአሊ ለነ ቅድስት አብይ ስሙ ወአብይ ኃይሉ ከሚባለው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድሪብን። አሜን። አንቺ ዘበአማን ደመና ዝናምን ቋጥራ እየታየች የሐምሌ የነሐሴ ደመና አንቺ ነሽ። ከሰኔን ከግንቦትና ከሰኔ ደመና ሲለይ ነው። የግንቦትና የሰኔ ደመና ዳምኖ ሳይዘን ይበተናል። የሐምሌና የነሐሴ ደመና ግን ዳምኖ ሳይዘንም አይበተንምና አይበተንምና አንድም ደመና ኤልያስ አንቺ ነሽ ይላል። በኤልያስ ጊዜ አንድም ወይ ወርድ አንድም እሷን በደመና ይመስላታል እሱንም እንተበአማን ንጹህ ዝናም ይለዋልና አንድም ወይ ወርድ እግዚእነ ውስተ ምድረ ግብፅ ተጽኢኖ ዲበ ደመና ቀሊል ብሎ ነቢዩ ኢሳይያስ የተናገረልሽ መፍጠኒት ደመና አንቺ ነሽ። አንድም ደመና ኤልያስ አንቺ ነሽ። በኤልያስ ጊዜ ንጉሱ አካብ ንግስቲቱ ኤልዛቤል ይባላሉ። ለንጉሱ አራት መቶ ለንግስቲቱ አራት መቶ ሀምሳ ነቢያት 850 ነቢያት ሐሰት ካህናተ ጣዖት ነበሯቸው። እነሱም ኃጢአት እየሰሩ ጣዖት እያመለኩ ኤልያስ ተው ብሎ ቢመክራቸው የማይመለሱ ሆኑ። ኤልያስም ይህ ሁሉ በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ ቢመግባቸው አይደለም እንተ ወዲህስ የፈጣሪያቸውን ኃይል ይወቁት ብሎ ሕያው እግዚአብሔር ዘቆምኩ በቅድሜ ከከመ ኢይረድ ዝናም ዘእንበለ በቃለ ከዛሬ ጀምሮ ዝናብ እንዳይዘንብ ብሎ ወደ ፈጣሪው አመለከተ። ከዚያን ቀን ጀምሮ ሰማይም ዝናብን ለዘር ጠልን ለመከር ከመስጠት ተከለከለች። ምድርም የዘሩባትን ከማብቀል የተከሉባትም ከማጥደቅ ተከለከለች። እንዲህ አድርጎ ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ተቀምጦ ሳለ መልአኩ መጥቶ ኤልያስ እንቅልፍ ታበዢ ከነብር ትፋዘዢ እንዲሉ አክዓብንና ኤልዛቤልን የሚያክል ሀያላን ነገስታት ተጣልተህ ከዚህ ተቀምጠሃልን? ኩር ሀገረ ኩርአት ወበህየ ይሴስዩከ እጉለ ቁአት ስናሰር ካፈጽባህ እነሆ ተነስተህ ኩርአት ወደሚባል ዋሻ ሂድና ተቀመጥ፣ ከዚያ ምግብህን አሞራ ያመላልሱልሃል አለው። ኤልያስም በዚያ ሄዶ ተቀመጠ። ምግቡን አሞራዎች እያመላልሱለት ጀመረ። እግር ስጋ መንፈቀ ህብስት ከወዴት አምጥተው ቢሉ ከወደ ቤተ መንግስት እየተነጣጠቁ አንድም ነቢያት፣ ካህናት መስዋዕት ሲሰው ይህ ኤልያስ ፋንታ ነው እያሉ እያስቀምጡ ነበረና ከዚያ እያመጽለት ልቀጥል። ከዚያም ፍጡር ጨካኝ ነው፣ ፈጣሪ ግን ርኅሩህ መሐሪ ነውና ኤልያስ ያንን ምግቡን እየተመገበ በዚያ ጸጥ አለ። እግዚአብሔር ግን መሐሪ ነው። ከዚያ ፍጥረቱ ሁሉ በረሃብ አለቀ። እግዚአብሔርም ኤልያስ ይማልደኛል፣ ፍጥረቴን እታዋረቀዋለሁ ቢል ኤልያስ ወደ ፈጣሪ የማያመለክት የማይማልድ ሆነ። ምክንያቱም ምግቡ ተዘጋጅቶለታል። የሚጠጣ ውሃም በዚያ ሶስት ግብር ሆኖ ማር፣ ወተት፣ ውሃ ፈልቆለት በዚያ እየጠጣ ተቀምጧል። እግዚአብሔርም እንግዲህ ኤልያስ እንዲማልደኝ ምስጉን ምግቡን ማስቀረት አለብኝ ብሎ ምግቡን አስቀረበት። ኤልያስን ይወጣ ይገባ ጀመረ፣ ቀረበት። ቋአኑ ፈየቶ ለቋ አሞራውን አሞራ ነጠቀው እያለ ይወጣ ይገባ ጀመረ። ነገር ግን ቀረበት። ሲመሽ ወደ ማታ ሄዶ የሚጠጣውን ውሃ እስኪ ውሃ እንኳ ለጠጣ ብሎ ቢሄድ ያ የሚጠጣው ውሃ ማር ወተቱም ደርቆ አገኘው። ይህስ የእግዚአብሔር ጸብ ነው ብሎ ወደ እግዚአብሔር ቢያመለክት መልአኩ መጥቶ ሁር ሀገረ ስራጵታ ወበህየት ሴሰየከ አሐቲ መበለት ስራጵታ ወደምትባል ሀገር ሄድ በዚያ አንዲት ሴት ትመግብሃለች አለው። እግዚአብሔርም እንደዚህ ማለቱ በዚያ ሲሄድ የሞተውን፣ የደከመውን፣ የተራበውን፣ የተጠማውን የሚያጣጠረውን አይቶ ይማልደኛል፣ ከዚያ በኋላ ማዘን አዘንባለሁ ብሎ ነው። ኤልያስም ተነስቶ ወደዚያ ሲሄድ የሞተውን፣ የተራበውን፣ የተጠማውን፣ የሚያጣጥረውን እያየ ሲሄድ ወረከበ አሃተ ብእሲተ አንዲት ሴት አገኘ። እባክሽ ውሃ ጠጭኝ አላት። እሷ መልሳ ወናሁ አሃት ብክልኤ እፀወ፣ እነሆ ጥቂት እንጨት እየለቀምኩ ነው፣ በቤቴ ብዙም ምግብ የለም። ስለዚህ የቀረችኝ ጥሩኝ ዝግኝ ዱቄት ናት። ይህን እንጨት ለቅሜ ስጨርስ ከዚያ ሄደን ያችን አዘጋጅቼ እኔም አንተም ልጅም በልተናት እንሞታለን አለችው። በቤት አንድ ልጅ ነበራትና። ከዚያ በኋላ ኤልያስ ይህንንስ እግዚአብሔር ባለው ይበርክትልሽ ብሎሻል፣ ቤትሽን ይባርክልሽ አላት። ከዚያ እሷም አብረው ሄደው ሲገቡ የቅቤው በቅቤ የዱቄቱ በዱቄት የማሩ እቃ በማር ሁሉም እቃው ሁሉ በበረከት ሞልቶ አገኘችው። ከዚያ በኋላ ኤልያስ አቅድሚ ሊተ ዳስንተ ወድህረ ትገብሪ ለኪ ወለወልኪ የኔ ርቦኛልና አስቀድመሽ ለኔ አድርጊልኝ፣ አንቺና ልጅሽ በኋላ አድርጋችሁ ትመገባላችሁ አላት። ከዚያ ኤልያስማ አዘጋጅታ ከሰጠችው በኋላ ያን ከተመገበ በኋላ የዚያች ሴትዮ ልጅ ሞተባት። ሴትዮዋም ነቢየ እግዚአብሔር በእኔ በኃጢአተኛዋ ቤት ገብተህ ኃጢአቴን ተመራምረህ ልጄን ትገልብኝ አለችው። ኤልያስም እውነቷን እኮ ነው፣ ከዛሬ ጀምሮ ያ ነፍሰ ገዳይ ወንበዴ መጣ ይሉኛል እንጂ ማን ነቢየ እግዚአብሔር ይለኛል ብሎ እየወጣ የሚገባባት ሰገነት ነበረችው። ከዚያ ላይ ያን የሞተውን የልጇን ሬሳ ወስዶ ከዚያ ላይ አድርጎ አፉን ካፉ አይኑን ከአይኑ ግጥም አድርጎ ጸልዮ በስድስተኛው ሙቀት በስድስተኛው ሙቀት እንዲሰማው አድርጎታል። በሰባተኛው አፈፍ አድርጎ አስነስቶታል። ምን ነው እሱስ ፍጹም የሆነ ነቢይ አይደለም? ከእግዚአብሔር በረከት የተቀበለ እግዚአብሔር የፈቀደለት ሁሉን ማድረግ የሚችል ነቢይ ነው። ለምን በአንድ ጊዜ አላስነሳውም ቢሉ በፍጹም ትጋት ኃጢአት እንዲሰረይ ለማጠየቅ ነው። አንድም የሰው ልጅ ከሰባቱ ባህሪያት ወይም ሰባቱ ባህሪያት እንዳሉት ለማጠየቅ አራቱ ባህርያተ ስጋ፣ ሶስቱ ባህሪያተ ነፍስ፣ እነኚህ ሲደመሩ ሰባት ይሆናሉ። የሰው ልጅ ሰባት ግብር እንዳለው ለማጠየቅ ነው። ያ የሚያስነሳው ብላቴና ዮናስ ይባላል። ከዚያ በኋላ ኤልያስ ንጉሱ አካብ ንግስቲቱ ኤልዛቤል ይባላሉ። ከብት ሰራዊት አልቆባቸው የጠራ ውሃ የለመለመ ሳር ለመፈለግ ሲሄዱ አብድዩ ኤልያስ ባለበት በኩል ሄደ። አሻግሮ ጠርቶ አንተኑ ኤልያስ አንተ ኤልያስ ነህ አለው። አዎን አለው። ንጉሱ ኤልያስም ሂድና ንጉሱን ጥራው አለው። አብድዩም አንተን መንፈሱን ልጠራ ሲሄድ አንተን እንደ ልማድህ መንፈስ ቅዱስ በሰረገላ አንስቶ ከዚህ ከአንዱ ወደዚያ ቢወስድህ ንጉሱ አንተን ያላስፈለገበት ቦታ ያላከበት ሰራዊት ያላስፈለገው መኳንንት የለም። ስለዚህ አንተ ከዚህ ከጠፋህ እኔ ለሱ ነግሬ ጠላቴን አግኝተህ ለቀቀው ብሎ ከፍ ብሎ አንገቴን ዝቅ ብሎ ባቴን ይቀጣኝ የለም። በዚያው ላይ አድራጎቴን ባታውቅ ነው እንጂ ኤልዛቤል ካህናት ነቢያትን ባስፈጀች ጊዜ ሀምሳውን በአንድ ዋሻ ሀምሳውን በአንድ ዋሻ አድርጌ ልብስ ቀለብ እሰጥ የነበርኩን ምን አለው። ኤልያስም ሕያው እግዚአብሔርን ከዚህ አልሄድም ሂድና ጠራው አለው። ሕያው እግዚአብሔርን ሲለው ያምናልና ሊጠራው ሄደ። አንድም ይህን ሲነጋገሩ ንጉሱ መጣ። ንጉሱ ኤልያስን አግኝቼ እቀጠዋለሁ፣ እገለዋለሁ ሲል የነበረ በኤልያስ ላይ አድሮ ያለ መንፈስ ቅዱስ በንጉሱ ላይ ያለ ሰይጣንን አርቆት ንጉሱ አካብ አንተኑ ኤልያስ ለትገሰጥኦሙ ለእስራኤል ህዝቤ እስራኤል ህዝቤን የረጅም አጭር፣ የቀይ ጥቁር፣ የወፍራም ቀጭን የምታደርጋቸው እንደ አሳ የምታገለባብጣቸው በረሃብ የምትቆላቸው አንተ ነህን? አለው። ኤልያስም መልሶ ምን ምን እኔ አንተ ወቤታ አቡከ አንተና ከዘመዶችህ ጋር ጣዖት እያመለካችሁ በኃጢአታችሁ ምክንያት እናንተ ናችሁ እንጂ እኔ አይደለሁም አለው። ከዚያ በኋላ እነሱም ኤልያስም ከነቢያት ካህናት እኔ ብቻዬን ቀርቻለሁ፣ እናንተ ግን አምስት መቶ ሀምሳ ነቢያት ሐሰት ካህናት ጣዖት አሏችሁ። አራት መቶ ሀምሳ ነቢያት ስምንት መቶ ሀምሳ ነቢያት ሐሰት ካህናት ጣዖት አሏችሁ። ስለዚህ መስዋዕት እንሰዋና መስዋዕቱን እግዚአብሔር የተቀበለለት ያሳምን አለው። እነሱም ረሃብ ጸንቶባቸዋልና ይሆንልን ይሆንብን ይደረግ እንሆን እንስማማለን አሉ። ከዚህ በኋላ ኤልያስም ሰዓቱን መስዋዕቱን አስመረጣቸው። እነሱ ቀድመው እንዲመርጡ አደረጋቸው። ከዚህ በኋላ እነሱም ያማረውን የወፈረውን የሰባውን መስዋዕት መረጡ። ከሰዓቱም ጊዜ ነግሁን ጠዋትን መረጡ። ወደዚያው ኤልያስ ምልክት ይነግራቸዋል። አርዳችሁ አወራርዳችሁ በእሳት እንዳታቃጥሉ ወደ ፈጣሪያችሁ አመልክቱ እንጂ ብሎ ከዚህ በኋላ እነሱም አርደው አወራርደው እንደ ስርዓቱ መስዋዕቱን ሰርተው ስምአነ ቤል ስምአን ዳጎን እያሉ አምላካቸው ጣዖት ነውና ጣዖታቸውን ይጠሩ ጀመረ። ከዚያ በፊት ቀድሞ ለልማዱ ሰይጣን ከመንደር እሳት እሳት እያመጣ ያቃጥልላቸው ነበረ። በዚያን ቀን ግን በኤልያስ ላይ አድሮ ያለ መንፈስ ቅዱስ አርቆት የማይቀርብ ሆነ። ሰይጣን በመንፈስ ቅዱስ ፊት በመንፈስ ቅዱስ ፊት አይቀርብምና ከዚያ በኋላ በሰይፋቸው ይፈቁ፣ ባለንጋቸው ይገረፉ፣ ይወድቁ፣ ይነሱ፣ ይሰግዱ፣ ይረበረቡ ጀመረ። ነገር ግን አላቃጠለላቸውም። እንደዚህ እያሉ ደም አዙሮ እስከሚጥላቸው ድረስ በሰይፋቸው ይፈቁ፣ ሰውነታቸውን ያቆስሉ ነበረ። ደማችን ሳይቀር ሰዋንልህ ለማለት ነው። እስከ ሎሙ ደም ደም አዙሮ እስከሚጥላቸው ድረስ ከዚህ በኋላ ኤልያስም ወአሃዘ ኤልያስ ይሳለቅ ወሙ ይላል። ኤልያስ ይዘባበትባቸው ይሳለቅባቸው ጀመረ። የእናንተ እኮ አምላክ ጨዋታ ወዳጅ ነውና ጨዋታ ይዞት በዚያው መንደር ለመንደር ይዞር ይሆናል እያለ ይሳለቅባቸው ጀመረ። አንድም የእናንተ እኮ አምላክ ደካማ ነውና ከፈረፈር ወድቆ ይሆናል። ሁሩ አንስእዎ ሄዳችሁ አንሱት። የእናንተ እኮ አምላክ አቅመ ደካማ ነውና አቅመ አንሶት ይሆናል። ሁሩ አንጽኡ ወሄዳችሁ አምጡት እያለ ይሳለቅባቸው ጀመረ። ከዚህ በኋላ መስዋዕተ ሰርክ እንዳለፈ መስዋዕተ እንደደረሰ ባየ ጊዜ እንከሰ አከለ ክሙ ጽዩአ መስዋዕተ ክሙ፣ እንግዲህስ በቃችሁ ይህንን ርኩስ መስዋዕታችሁን አንሱ ብሎ አስነስቶ ከዚያ በኋላ እሱ በአስራ ሁለቱ ነገድ እስራኤል ልክ አስራ ሁለት ጉድጓድ አስቆፍሮ አስራ ሁለት ጫን ውሃ በዚያ ላይ አስገልብጦ ከዚያ ላይ እንጨቱን ከዚያ ላይ ውሃውን አድርጎ በዚያ ላይ ውሃውን እያረበረበ ቀኒአ ቀናኢ ኩል እናከ በጉልበቱ ቆሞ ወደ ፈጣሪው እየተጸለየ ፈጣሪ እኔ ልሾምበት ልሸለምበት ብዬ አይደለም፣ ለአምልኮትህ ቀንቼ ነው እንጂ አቤቱ አምላክ ሆይ መስዋዕቴን ተቀበልልኝ ብሎ ወደ ሰማይ ወደ ፈጣሪው በንጹህ ልቡና ቢያቀርብ ከሰማይ እሳት ወርዳ እንጨቱን በልታ ስጋውን በልታ እንጨቱን እንጨቱን በልታ መሬ ውሃውን ውሃውን ጠጥታ ከመሬቱ ጋት ያህል ነስታለታለች። ከዚያ በኋላ ኤልያስም እነኛን ከፈሳሽ የተረፉትን ከፈሳሽ ውሃ አውርዶ አስፈጅቷቸዋል፣ አስገድሏቸዋል። ከዚህም በኋላ ንጉሱ እግዚአብሔር ኤልያስን ዝናብ የማዘንብነኝና ሄደህ ለኤልያስ ንገረው ስንኳንስ አው ከዚህ በኋላ ኤልያስ ብላቴናውን አስከትሎ ወደ ደብረ ቀርሜሎስ ወጣ። ኤልያስ ሲጸልይ አንገቱን ከጉልበቱ አቀርቅሮ ነው። ብላቴናውን እየወጣ ሰማዩን ተመልከት አለው። ሁለት ጊዜ ወጥቶ በሶስተኛው፣ ስድስት ጊዜ ወጥቶ በሰባተኛውም ቢሉ የሰው ተረከዝ የምታክል ደመና ከውሃ ከውቅያኖስ ውሃ ጠልፋ ስትወጣ አየሁ ብሎ ነገረው። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔርም ኤልያስን ይህን ያህል ዘመን የኖረ ዝናብ ከባድ ነው፣ ከብት ሰራዊት ይጎዳል። ከብትህን ሰራዊትህን ሰብስብ ብለህ ሂደህ ለአክዓብ ንገረው አለው። ንጉሱም በፈረስ በሰረገላ ሆኖ እስኪገባ ድረስ ኤልያስ በተአምራት ቀድሞ ገብቶ ተገኝቷል። ወዲያው እስራኤል ሶስት ዓመት ከመንፈቅ መዝራትን አላቋረጡም እና በመጀመሪያው ዓመት የዘሩት ወዲያው ድብን ምን ብሎ ዘንሞ በቅሎ በመጀመሪያው ዓመት የዘሩት ደርቆ በሁለተኛው ዓመት የዘሩት ጎምር ሆኖ በሶስተኛው ዓመት የዘሩት እሸት ሆኖ በአራተኛው ዓመት በመንፈቁ ማለት ነው የዘሩት ቡቃያ ሆኖ ጠግበው ደስ ብሏቸው በልተው ፈጣሪያቸውን አመስግነዋል እና ደመና ኤልያስ አንቺ ነሽ አለ። አንድም ደመና ግብፅ አንቺ ነሽ፣ በግብፅ ዝናብ ዘንሞ አያውቅም። በአምስት በአምስት መቶ ዘመን ጥቂት ጥቂት ካፊያ ያካፋል። ይኸውም ለሐዲስ ወተንስር ያክል ነው። በሙሴ ዘመን እንኳን አንድ ጊዜ ቢዘንም በረዶና እሳት በአንድ ላይ ተደባልቆ ተጣምቶ እንደ ፈትል እንደ ሰም ተዋህዶ ወርዷል። ይሄውም ምሳሌ ነው። ይሄም እንደ ፈትል እሳቱ በረዶውን እንዳላቃጠለው በረዶ እሳትንም እንዳላጠፋው እመቤታችንም ሁለቱም መስተጻራራን ይዛ የመገኘቷ ምሳሌ እናትነት ከድንግልና ድንግልናን ከእናትነት አስተባብራ ይዛ ተገኝታለችና አንድም ደመና ኖህ አንቺ ነሽ። ኖህ ከመርከብ ከወጣ በኋላ መስዋዕት ሰዋ። መስዋዕት ቢሰዋ እግዚአብሔር እንደገና ብዝሁ ወተባዝሁ ወምልእው አለ ምድር አለው። እኔ ብበዛ ምን ያደርግልኛል? የእኔ ልጆች ኃጢአት መስራታቸውን ላይተዉ አለው። እንደዚህ እንዳይሆን ዝናብ ደመና በዞረ ጊዜ አራት ህብር ይገለጽልህ፣ በዚህ ይታረቀሃለሁ አለው። ደመና የእመቤታችን ምሳሌ ነው። አራት ህብር የእመቤታችን ምሳሌ ነው። አራት ህብር እመቤታችንም ከአራቱ ባህርያት ስጋ ከአምስተኛው ባህርያ ነፍስ የተፈጠረ ሰውን ጌታም ከአራተኛው ባህርያ ስጋ ከአምስተኛው ባህርያ ነፍስ የተፈጠረውን ሰው በንፍር ውሃ ሁለተኛ አላጠፋውም ሲል አንድም ነጩ አይለወጥም የውሃ አምሳል ነው በጥምቀት ይሰጠናልና፣ ቢጫው የስጋው በአምሳለ ህብት ይሰጠናልና፣ ጥቁሩ የደሙ ነው በአምሳለ ወይን ይሰጠናልና፣ ቀዩ የመንፈስ ቅዱስ ነው በአምሳለ ርግብ ይሰጠናልና ከዚህ ነጭና ቀዩ ጎልቶ ይታያል አለ ወልድ ሆየ በመለኮቱ ወቀይህ በትስብእቱ ይለዋልና አንድም ደመና የእመቤታችን አራቱ ህብር የአራቱ ባህርያት ጌታም ከእመቤታችን አራቱን ባህርያተ ስጋ አምስተኛ ባህሪ ነፍስን ነስቶ ሰው ከእመቤታችን የመዋሃዱ ምሳሌ ነው። እንታስተራይኪ ኪለነ ማየዝ መብት ምርተዋህዶ ርእሰይኪ ኪአብ አብ በቀስት እነሳለሽ የእርቅል ምልክት አደረገሽ እንደ ባለቀስት። ባለቀስት ወደ ጠላቱ ሲሄድ ወተሩን ወደሱ ደጋኑን ወደ ጠላቱ አድርጎ ይሄዳል። ቀስት ለማስረድ ይመቸኝ ብሎ ነው። ወደ ወዳጁ ሲሄድ ግን ደጋኑን ወደ እርሱ ወተሩን ወደ ወዳጁ አድርጎ ይሄዳል። ለመገናኘት ይመቸኝ ብሎ ነው። ዛሬም ጌታ ወተሩን ወደ እኛ ደጋኑን ወደ እርሱ አድርጎ ይታያል። ቀስተ ደመና መታየቱ እንዲያው በከንቱ አይደለም። እኔ በቃል ኪዳኔ ጸንቻለሁ። የእናንተ ኃጢአት ግን ከሰባ ትካት ከሰባ ሰዶም ተካከለ በለጠ ሲል ነው። አንድም የልጁ ምልክት አደረገሽ ከመትኩን መራሂተ ለሃይማኖት አባ እንዲል እሷ ድንግል ወእም እንደሆነች እሱም አምላክ ወሰብ ነውና እሷ ድንግል ወእም እየተባለች ስትመሰገን ትኖር፣ እሱም አምላክ ወሰብ እየተባለ ሲመሰገን ይኖራልና እሷ ድንግልናዋን እናትነቷ እናትነቷን ድንግልናዋ እንዳልቀየረው ሁሉ እሱንም ሰው መሆኑ አምላክነቱ አምላክነቱን ሰው መሆኑ አልለወጠውምና አንድም ትዕምር ተዋህድናሁ ይላል። የብቸኝነቱ ምልክት አደረገሽ እሱ ቅድመ ዓለም ያለ እናት እንደወለደው እሷም ድህረ ዓለም ያለ አባት እንድትወልደው አድርጓታልና ልደት ቀዳማዊ ታውቀ በዳህራዊ ልደት እንዲል መንፈስ ቅዱስ አደረ ላዕሌኪ መንፈስ ቅዱስ ያድርብሽ። ወኃይለ ልዑል ጸለለኪ ኃይለ ልዑል ወልድ ከሶስቱ ግብራት ቢከለክልሽ አንድም ውእቱ ሰ ንጹህ እምነ ግብራ ዘውእቶሙ ዘር ወሩካቤ ወሰስሎተ ድንግልና እለ በእጓለ እመሕያው ወእሙራን ቦሙ እንዲል አንድም መንፈስ ቅዱስ አደረ ላዕሌኪ መንፈስ ቅዱስ ቢያድርብሽ ዋይለ ልዑል ጸልለኪ ኃይለ ልዑል ወልድ ስጋሽን ቢዋሃድ አንድም ኃይለ ልዑል መንፈስ ቅዱስ ይላል። መንፈስ ቅዱስ ቢያነጻሽ ቢቀድስሽ <clears throat> ኦ ማርያም አማን ወለድኪ ቃለ ጥሙ ነፊል ነው። በእውነት እመቤታችን አካላዊ ቃልን ወለድሽው። ወልዳ ዘይነብ ለዓለም ልክ ተሆነ ሳይተረጉም እና ይኸውም ለዘላለሙ ጸንቶ የሚኖር የአብ ልጅ ነው። መጸ ወድሃንን ኃጢአት ሰው ሆኖ በኃጢአት ከመጣው ፍዳ አዳነን። አቢ ቱክብ ክብር ዘተወህበ ለከ ኦ ገብርኤል መልአክ ዜናዊ ፍሷ ገጽ መልካም ወሬ፣ በጎ ወሬ ያስገ ገብርኤል ሆይ የተሰጠህ ክብር ፍጹም ነው፣ አብይ ነው፣ ታላቅ ነው። ክፉ ወሬ መልካም ወሬ የያዘ ሰው በፊቱ ይታወቃል። አሰሩ ለልብ ብሩህ ገጽ ወእምከመ ይቴክዝ ልብ ይዴምን ገጽ እንዴል ተበከለነ ልደተ እግዚ ዘመጻ ኀቤነ ወደ የመጣ የጌታ ልደትን ነገርህን አንድም ለእኛ ለኖሎት ነገርህን ወነዋ ተወልደ ፍስሐ ዘይከውን ለክሙ ወለኩሉ አህዛብ ብለህ አብሰርካ ለማርያም ድንግል ሰበከ ያለውን አብሰርካ ለነ ያለውን ለማርያም ብሎ ደገመው። የእኛ ባህሪ የእመቤታችን ባህሪ ነውና ዘንበለ ርስሓት ወትቤላ ተፈሲ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ድንግል ዘእንበለ ርሳት ወትቤላ ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ነው። እግዚአብሔር ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ቢሆን ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር እመቤታችን ተፈሲሂ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል ብለህ ከጽንሱ አስቀድመህ ልደቱን ከልደቱ አስቀድመህ ጽንሱን ነገርሃት። ሰአሊ ለነ ቅድስት ሰው ሆኖ ካዳነን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አሜን። ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አሜን። ረከብኪ ጸጋ ጸጋን አገኘሽ። መንፈስ ቅዱስ ሀደረ ላለኪ መንፈስ ቅዱስ ሊያድርብሽ። ወሀይለ ጸጋ ጸጋን አገኘሽ መንፈስ ቅዱስ አደረ ላይሌኪ መንፈስ ቅዱስ ስጋሽን ቢያነጻ ቢቀድስ ወኃይለ ልዑል ጸለለኪ ወደፊት ኦ ማርያም አማን ወለትኪ ቅዱሰ ስሙነ ሲል ነው። በእውነት እመቤታችን ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ተብለው ከሚመሰገኑ ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስን ወለድሽልን። መድህኑ ለኩሉ ዓለም ይኸውም የዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው። መጻ ወድሃንን መድህኑ ለኩሉ ዓለም ከሚባል ልጅሽ የጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳደሪብን። ሰአሊ ግብረ ድንግል ይሴብህ ልሳንነ ዮም ንወድስ ግብረ ድንግል ይሴብህ ልሳንነ ክብረ ድንግል ሲል ነው አንደበታችን ቀድሞ ከነበሩ ሰዎች ጋር እንዳለ ሆኖ የድንግልን ክብር ይናገራል። አንድም በቁሙ ግብረ ድንግል በቅሙ የድንግልን ስራ ይናገራል። የድንግል ስራ እንደምንድን ነው ቢሉ በድንግልና ጸንሶ በድንግልና መውለድ ነው። ይሁም ነው ወድስ አለማርያም ወላዲተ አምላክ ዛሬም ከነሱ ጋር እንዳለን ሆነን አምላክን የወለደች እመቤታችንን እናመስግናት። በእንተ ስትወልድ እምኔሃ በሀገረ ዳዊት እግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳዊት ሀገር በዳዊት ከተማ ከዳዊት ባህሪ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሷ ስለተወለደላት ዳዊትን አልፎ ከሷ ስለተወለደልን ዳዊትን አልፎ አልፎ ያነሳሰዋልን ነው ኩልቱም አህዛብ ናስተበጻ ለማርያም አህዛብ እስራኤልን አህዛብ እስራኤል ኑ እመቤታችንን እጹብ እንበላት እናክብራት፣ እናግናት እናመስግናት አህዛብ አላቸው እስራኤልን ግብረ አህዛብን ይሰራሉና አንድም በጠያፍ የገባ ነው፣ አንድም ህዝብ ያለውን ሲያበዛ ነው። እንደ ቀድሞ በጽዕር በሜዶን በፋርስ በባቢሎን አይደለ በእግረ ህሊና ሲል ነው። አንድም ትንቢት የተቆጠረላቸው ሱባኤ የተነገረላቸው እስራኤል አናምንም አሉ። አንድም አህዛብ ኑ እመቤታችንን እጹብ እንበላት እናክብራት እናግናት እናመስግናት። አህዛብ አስተጋቡ ውፅ እየረዳ ወሶኩስተ ተርፈ ባህበ አይሁድ ምኩራብ አነነት ጸምረ ወቤተ ክርስቲያን ተአስፈቶ እንታክቲ አጥረየት ሰደፈ ወእንታክቲ አጥረየት ባህሬ እስመ ታወ እስመ ለቤተ ክርስቲያን እስመ ቆለ ቤተ ክርስቲያን ወታውቆ ለእንታክቲ እንዲል። እሺ እስመ ኮነት እም እናትን ሆናለችና ድንግል ወፀሙረ ወድንግል ወፀሙረ ድንግልናንም አስተባብራ ይዛ ተገኝታለችና ተፈስሒ ኦ ድንግል ንጽሕት እንታልባቲ ርክስ መለወጥ የሌለበሽ ንጽሕት ድንግል እመቤታችን ተፈስሒ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። ዘመጽአ ቃላ ወደ ሰብ አምኒሃ የአብ አካላዊ ቃል ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኗልና። ተፈስሒ ኦ ሙዳይን ታልባቲ ነውር ፍጽም ዛልባ ርስሃት አደፍ ጉድፍ ነውር ነቀፋ የሌለብሽ ሙዳይ እመቤታችን ተፈስሒ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። ይህችን የሽቶ ሙዳ የማህደር አበጅተው ሸፍነው ጢስ ከማይጠፍበት ትቢያ ከማይበንበት ቦታ ያኖሯታል። እመቤታችንንም አቀባ መንፈስ ቅዱስ እምከርሰማ ይላታልና አንድም ይቺ የሽቶ ሙዳይ በውስጥ ሽቱ ይዛ በውጪ ትሸታለች። እመቤታችንም ጌታን ጸንሳ ሳለ ጌታንም ከወለደችው በኋላ ገቢረ ተአምራት ወመንክራት ታደርግ ነበርና አንድም ይህቺ የሽቱ ሙዳይ ሽቶም ይዛ ሽቱም ሳለ ተሸታለች። እመቤታችንም ጌታንም ተወለደችው በኋላ ጌታንም ሳትወልድ ገቢረ ተአምራት ወመንክራትን ታደርግ ነበርና አንድም በዚች በሽቱ ሙዳይ አራት ሽቱ አምስተኛ በዘይት አጣፍጠው ያኖሩባታል። ከቤተ መንግስት ከቤተ ክህነት ተወልዶ መጥቶ ቀኝ ቀኝ አካሉን ተቀብቶ ንጉሰ ነገስት ሊቀ ካህናት ይባላል። ጌታም ከእመቤታችን ተወልዶ ክህነትን ክህነትን መንግስትን ገንዘብ አድርጓልና ተፈስሒ ኦ ገነት ነበቢት ማህደሩ ለክርስቶስ ዘኮነ ዳግማይ አዳም በንተ አዳም ቀዳቢ በሲ ዳግማይ አዳም ዳግማዊ አዳም ዳግማዊ አዳም ዳግማዊ አዳምም ይላል። ስለቀደመው ሰው ስለ አዳም የአዳም ሁለተኛ የሆነ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ማደሪያው ነባቢት ገነት የምትናገሪ ገነት እመቤታችን ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። ነባቢት ገነት አላት እመቤታችንን። በገነት አዳምና ሔዋን ተነጋግረዋል እንጂ እሷ አልተነጋገረችምና ከዚያ ሲለይ ማህደሩ ለክርስቶስም አላ አለ በገነት አዳምና ሔዋን አድረዋል እንጂ እሷ አላደረችምና ከዚያ ሲለይ ተፈስህ ተፈሲ ኦፀረቱ ለዋህድ ለዛ የተፈልጠ ማህፀን አቡሁ ከአባቱ እሬና ያልተለየ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው ወልድ ዋህድን ይወሰንሽልን እመቤታችን። ተፈሲሂ ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። ተፈስሒ ኦ ከብካብ ንጹህ ስርግው በኩሉ ስነ ስብሐት በፍጹም ጌጥ ያጌጠሽ ንጽሕት ልዩ የሰርግ ቤት አንቺ ነሽ። እመቤታችን ተፈስሒ እመቤታችንን ተፈሲህ ተፈሲህ ያላት ሶስት ጊዜ ተፈሲህ ተፈሲህ ብሎ በመስገን ይገባልና ይህችን የሰርግ ቤት አስቀድመው ይጠርጓታል፣ ይጎዘጉዙባታል፣ ያነጥፉባታል፣ ሽቶ ያረበርቡባታል፣ ሱሳን ወርድ ይስሉባታል፣ ባህር ያስጌጧታል። እመቤታችንንም አቀባ መንፈስ ቅዱስ ምከርሰ እማ ከእናቷ ማህፀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ጠብቋታል ይላልና መጻወደ ሰባ ምንኪ ስርግው በኩሉ ስነ ስብሐት መጻ ወተሰብአ እምኔኪ ነው። በባህሪ ክብሩ የከበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ተፈሲ ኦጸፓቶ ስንተያወያ ሰተመለኮቱ ባህሪ መለኮቱ ያላቃጠላት ጸጳጦስ እመቤታችን ተፈስሒ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። ጸጳጦስን ሊቁ በሀገራችን ባወቀው በሀገራቸው ባወቀው ተናግሮታል። እኛ ግን በሀገራችን እንጆሬ ዱድሆ ጅባራ ይባላል። ተፈሲ ኦ አመት ወእም ድንግል ወሰማይ አመት ወሰማይ ድንግል ወእም ብሎ ይገጥማል። እመቤታችን እመቤትነት ከግርድና ግርድናን ከእመቤትነት አስተባብረሽ ይዘሽ ተገኝተሻልና ተፈሲሂ ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። አንድም አእማተ ዲያብሎስ አግብርተ ዲያብሎስ በተባሉበት ወራት አመተ እግዚአብሔር መባል እጅግ ትልቅ ደስታ ነውና ደስታ ይገባሻል። ሰማያዊ انت تص... سماوي سماوي انت ድንግል ወሰማይ ሰማያዊ ተጾርኪ በስገዘ ይጽያ እንዲህ በኪሩቤል ነው። በኪሩቤል አድሮ የምኖር ጌታ በስጋ የወሰነሽው ሰማያዊት ማህደር እመቤታችን ተፈሲሂ ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። ወበእንተዝ ንትፈሳ ወንዘምር ምስለ መላእክት ቅዱሳን በፍስሐ ወበሐሴት ወበንተዝህን አስጠብቅ በፍጹም ተድላ ደስታ ከመላእክት ጋር እንደ መላእክት ደስ ብሎን እናመስግን። ወንበል እንዲህ እንዘንብል ሲል ነው እንዲህ እያል ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት አምላክ ለሆነው ስጋ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ ክብር ምስጋና ተገባው እያል እናመስግነው። ወሰላም በምድር በምድርም እርቅ ተወጠነ ስምረቱ ለሰብ ለሰው ግዕዛኑ መንፈስ ቅዱስ ሊሰጠው እስመኪያኪ ሰምረ ዘሎቱ ክብረ ስብሐት ክብር የክብር ክብር የተገባው ሰው ወዳጅ እሱ የአንቺን አንቺን ለእናትነት መርጦሻልና ወበእንተ ስለዚህ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ እያል እናመስግነው። ሰአሊ ለነ ቅድስት ክብር የክብር ክብር ከተገባው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድርብን። አሚን። የአቢ ክብራ ለማርያም እንኩሉም ቅዱሳን እንክብረ ኩሎም ቅዱሳን ሲል ነው። ከቅዱሳን ክብር ይልቅ የእመቤታችን ክብር ይበልጣል። ስመድሎ እኮነት ለተወክፎ ቀላብ የአብ አካላዊ ቃን ለመወሰን በቅታ ተገኝታለችና ዘይፈርህዎ መላእክት መላእክት የሚፈሩትን ወያክትዎ ትጉሃን በሰማያት ትጉሃን በሰማያት የሚያመሰግኑትን ጸረቶ ማርያም ድንግል በከርሳ ጸረቶ ማርያም ድንግል በከርሳ ለተወክፎ ቃለ አብንዲ እንዲ ለተወክፍዎ ንቆን እንዳለው ያለ ነው። ድንግል ማርያም ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማህፀኗ ወሰነችው። ይህቺ ታቢም ኪሩቤል እሷ ከኪሩቤል ትበልጣለች። ወተፈደፈ ወትፈድፍ ወትፈድፍ እምሱራፌል እስቁም ሱራፌል ትበልጣለች። አቤና ፈድፋደ አቤና አቤና ፈድፈደ ይወራረሳሉ። ወአልቦ ዘይፈደፍደ ከዘእንበለ መንበረ መንግስቴ ወነገርዎ እበያቲሃ እንዲል እህ። እስመ ኮነ ታቦት ለአሐዱ ዘም- እ፣ እስመ ኮነ ታቦት ለአሐዱ ዘም- ዘእምቅድስት ሥላሴ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ተብለው ከሚመሰገኑት ከሶስቱ ቅዱስ ለአንዱ ቅዱስ ማደሪያውን ሆናለችና አንድም ስላሴን በሴት አንቀጠራቸው ሴት ርኅርኅት ናት፣ ስላሴም ርኅሩሃን ናቸውና አንድም ሴት ከባህሪዋ ልጅን ታስገኛለች፣ ስላሴም ከባህሪያቸው ይህንን ዓለም አስገኝተዋልና አንድም ጽኑ፣ ንጹህ፣ ክቡር፣ ልዩ ሲል ነው። ጽኑ አለ ሰውን ጽኑ ቢሉት ለጊዜው ነው። በኋላ ግን በህማም በሞት ይለወጣል። ንህነሰ ንማስን ወኢንረክብ እስመ ቅሩም ሙስና ዘዲበ አንቀጽ እማንቱሰ ይትሐወላ ወአንተሰ ትሄሉ እንዲል በስላሴ ግን ህልፈት ውላጤ የለባቸውምና እስመ ስምከተ መለኮት ዘዲበ ህላዊሁ ሰናይ ዘኢይትሰነተን እንዘሃሎ እስመ አነሂ አምላክ ዘኢይትገለጥ አንተሰ አንተ ክም ወአመዲከኒ ዘኢይሃልቅ እንዲል ንጹህም አለ ሰውን ንጹህ ቢሉት እንደ አዲስ ነጭ ልብስ ነው። አዲስ ነጭ ልብስ ቀይ ቀለም፣ ጥቁር ቀለም የቀቡት እንደሆነ ሁሉንም ይቀበላል። ለሰውም ጽድቁም ኃጢአቱም ይስማማዋልና ወኢልሃኮኮ ዘእንበለ ጽነት ወኢርእየ ከመ ተስሊ አልእን እኒሁ እምቅድመ ከዊን ግርማዊ እስመ እግዚአብሔር ልዑል እንዲል ዛቲ ይእቲ ኢየሩሳሌም ሀገርሙ ለነቢያት የነቢያት ሀገረ ትንቢታቸው ኢየሩሳሌም መንግስተ ሰማያት ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። ምነው አመስግነኝ ብትለው ወደ ሌላዋ ወደ መንግስተ ሰማያት ሄደ ቢሉ መንግስተ ሰማያት የምትወረሰው ከእሷ በነሳው ስጋ ነውና አንድም ዛቲ ኢት ኢየሩሳሌም ሀገሮም ለነቢያት የነቢያት ሀገረ ትንቢታቸው እመቤታችን ይቺ ኢየሩሳሌም እመቤታችን ናት። ሀገረ ሰላም ወፍቅር አላት እመቤታችንን ብኪ ድህነ ዓለም ወበወልድኪ ኮነ ሰላም ይላታልና ወመሃደረ ፍጹም ለኩሉም ቅዱሳን ደስ ብሏቸው የሚኖሩ የቅዱሳን የማደሪያቸው ማደሪያም ሆነሻልና ህዝ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ወጸላለተ ሞት ብርሃን አቢይ ሰረቀ ላሌሆሙ ለየቀረው ነው በቀቢጸ ተስፋ በድንቁርና ለነበሩ ሰዎች ፍጹም እውቀት ተሰጣቸው። አንድ ገጽ በማለት ሞትን በመምሰል ለነበሩ ሰዎች ብርሃን ክርስቶስ ተወለደላቸው፣ ወንጌል ተጻፈችላቸው። በሞተ ስጋ በሞተ ነፍስ ለነበሩ ሰዎች ልጅነት፣ በኃጢአት ለነበሩ ስሬት፣ በክህደት ለነበሩ ሃይማኖት ተሰጣቸው። ኃጢአትን ጽልመት፣ ክህደትን ጽላሎተ ሞት ይለዋል። በጨለማ ላይ የዛፍ የገደል ጥላ ሲጨመር ጨለማው እንዲጸና፣ በኃጢአትም ላይ ክህደት ሲጨመርበት ፍዳው ይጸናልና ሀተታ በሁሉም ያሳትታል። እሺ እግዚአብሔር ዘያርፍ በቅዱሳን ይሁ ተሰብአ እምድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ በወዳጆቹ በቅዱሳን ላይ አድሮ የሚኖር ጌታ እኛን ለማዳን ቅድስት ድንግል ከምትሆን ከመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ኑ ርዩ ዘንተ መንክረ፣ ይህን ድንቅ ምስጢር ኑ እዩ መርምሩ። ወዘምሮ ዘሙ ምስጋናንም አመስግኑ በእንተ ምስጢር ዘተከስተለነ ስለተገለጠልን ድንቅ ምስጢር ምስጋናንም አመስግኑ። ቃል ከስጋ ጋር ቢዋሃድ ሰው ሆኖ የማያውቅ አምላክ ሰው ሆኗልና ተሰባ አለ። አማሌቃውያን አላህ አንድ ገጽ ነው፣ አይወርድ አይወለድ ይሉታልና ዘኢይሰበአም አለ ከኃይላ ፈላሻ ከእንግዲህ ወዲህ ይወርዳል ይወለዳል ይሉታልና ከዚህ ቀድሞ የወረደ የተወለደ ከእንግዲህ ወዲህም የማይወርድ የማይወለድ ሲል ነው። እስመ ዘኢሰብአ ቃር ተደመረ ይህን ጊዜ ነበረ፣ ይህን ጊዜ ተገኘ የማይባል ጌታ 5500 ዘመን ተቀድሞ ተገኘ። ልጅ ከአባት ፊት ተቀምጦ እንዲገኝ ወዛልቦ ጥንት ከሆነ ዘመን ላልተቆጠረለት መለኮት ዘመን ተቆጠረለት። ወይ አክል ሰላሳ ክረምቱ ለእግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አሰርቱ ወክሌቱ ክረምቱ ተብሎ አንድም ዘአልቦ ጥንት ኮነ ቅድመ ብኩርና የሌለው ስጋ በኩረ ምእመናን ተባለ። ወዘአልቦ ጥንት ኮነ ቅድመ ወለዘአልቦ መዋዕል ኮነ ረቱ መዋዕል ዘመ ክብር የሌለው ስጋ ክቡር መለኮት ተባለ። ወዘአልቦ መዋዕል ኮነ ሎቱ መዋዕል በኢታ ወቅተከስተ በኢታ ወቅተከስተ ይኸውም በጌትነት ተገልጦ የሚያውቅ ስጋ በጌትነት ቢገለጥ ነው። ወዘይትራ በትሁት ሰብእና ተገልጦ የማያውቅ ጌታ በትሁት ሰብእና ቢገለጽ ነው። ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ጥዩቀ ኮነ ሰብአ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ የባህሪ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ሆነ። ዝትመ ዓለም ቅድመ ዓለም የነበረ ወዮም ዛሬም በማዕከላዊ ዘመን ያለ የሚኖር ወክመ ውእቱ እስከ ለዓለም ዓለምን አሳልፎም የሚኖር አንድም ዘትመ ዓለም ከዚህ ቀድሞ በነበሩ መምህራን ላይ አድሮ ዛሬም በሚኖሩ መምህራን ላይ አድሮ የሚመሰገን ለዘላለም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሲመሰገን የሚኖር እሱ ነው። ባህሩ ህላዊ ሎቱንስ ግዶን ሰብ በባህሪ በህልውና ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ነውና የባህሪ ስግደት እንሰግድለት፣ የባህሪ ምስጋና እናመሰግነው ዘንድ አንድ ነው። አንድም የባህሪ ስግደት የባህሪ ምስጋና እናመስግነው። ሰአሊ ለነ ቅድስት በባህሪ በህልውና ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ከሆነው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አሜን። ህዝቅኤል ነቢይ ኮነ ሰማ በእንቲአሃ ነቢዩ ህዝቅኤል ስለ እሷ ምስክርን ሆነ፣ የእሷን ነገር መሰከረ። ወይቤ ርኢኩ ብቻ ነው ያልኩህ እኔ። እንዲህ ብሎ ቀጥለው ርኮ ንህተ ሆህተ በምስራቅ ኮቱን ባቢ መንክር ማህተም አልቦ ዘበዋ ዘንበለ እግዚአ ኃያላን ቦ ውስቲተ ወወፃ በምስራቅ በኩል አዲስ አዳራሽ አዲስ መቆል በአዲስ መቆለፊያ ተቆልፋ ቀይ ጎልማሳ ሳይከፍት ገብቶ ሳይከፍት ሲወጣ አየሁ ብሎ አየሁ ያለ እግዚአ ኃያላን በቀር ሳይከፍት ገብቶ ሳይከፍት ሲወጣ የለም ብሎ ስለሷ አሰምቶ ተናገረ። ስለሷ ስለሷ ነገር ምስክርን ሆነ። ሰአል ለምንድነው ቢሉ የቀድሞ ሰዎች ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ይገቡ ነበረ፣ ረደተ ገሃነም አለብን ሲሉ ነው። እኛ ግን ከምዕራብ ወደ ምስራቅ የምንገባ ሆነናል፣ ረደተ ገሃነም የለብንም ስንል ነው። በዚያው ልማድ ነቢዩ ሕዝቅኤል ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ፊቱን አዙሮ ተቀምጦ ሳለ ኦ ወልደ እጓለ እመሕያው ተመየጥ መንገለ ከዋላካ አለው። ወሚየጠኒ መንገለ አዜብ ይላል። አዜብነቷ ለደብተራ ኦሪት ነው። ከዚያ ዞር ቢል በምስራቅ በኩል አዲስ አዳራሽ በአዲስ መቆለፊያ ተቆልፋ ቀይ ጎልማሳ ሳይከፍ ገብቶ ሳይከፍ ሲወጣ አይቷል። ይኸው ምሳሌ ነው። አዲስ አዳራሽ የእመቤታችን መቆለፊያ የማህተመ ድንግልናዋ ቀይ ጎልማሳ የጌታ ቀይህ አለው ወቀይህ በትስብእቱ ይለዋልና ሳይከፍት ገብቶ ሳይከፍት መውጣቱ ጌታም በህቱም ድንግልና ተጸንሶ በህቱም ድንግልና የመወለዱ ምሳሌ እግዚአ ኃያላን አለ ኃይል መልአካዊ ኃይል መንፈሳዊ አለና ከዚያ ሲለይ ነው። ኃይል መልአካዊ ለመላእክት በተፈጥሮ ኃይል ተሰጥቷቸዋል፣ ግን ዛሬም በእርዳታ ምክንያት እየተጨመረላቸው ይኖራልና ወነሳ አሃዱ መልአክ ሀያል ወጽኑ እብነ አብየ ከመ እንተ ማህረጽ ወዘረወ ወሰባህር ወይቤ ከመዝ ትገደፍ ባቢሎን አባይ ሀገር እንዲል ኃይል መንፈሳዊ የአብርሃም ወይቤ አብርሃም ሞአኒ ዝኩ ኃይለ ጸላኢ እንዲል ኃይል ስጋዊ የነ ሶምሶን የነ ጌዲዮን የነ ባረቅ የነ ዳዊት የነ የፍታሄ ነው። ሰአሊ ለነ ቅድስት እግዚ ኃያላን ከሚባለው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳደሪብን ቀጥል ቀጥል። ሆህተ ሰድንግል ይእቲ እንተወለደት ለነ መድህነ ርኢኩ ሆህተ በምስራቅ ብሎ ነበረና በሆህትም የመሰልኳት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደችልን ድንግል ማርያም ናት። ወኳኩ ወኳኩሳ ክርስቶስ ውእቱ እንዲል እያለችስ በውህት አይመስላትም ብሎ ውህትም የሚያልኋት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደችልን ድንግል ማርያም ናት። እምድኅረ ወለደት ያሁን ነበረት በድንግልና ከመትካት እሱን ከወለደችው በኋላ ከመውለዷም አስቀድሞ ማህተመ ድንግልናዋ አልተለወጠም። ብሩክ ኩት ከርሲኪ ኦ ወላዲተ ዘመት ወድሃነነ እመት ጸላሊ ዘልቡ ምህረት ምእደ ጸላኢ መመዳይ ጸላኢ ዘልቦ ምህረት ለሰው ከማያዝን ከማይራራ ስላሴን ይቅር በሉኝ ከማይል ስላሴ ይቅር ከማይሉት ከጸላኢ ከዲያብሎስ እጅ ሰው ሆኖ ያዳነን አምላክ የወለድሽ እመቤታችን የማህፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ቡሩክ፣ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስን የሚያርቅ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን የሚያድል የባህሪ አምላክ ነው። አንቲ ፍጽም ወብርክት ረከብኪ ሞገስ በሃበ ንጉስ በሃበ ንጉስ ስብሐት አምላክ ዘበአማን ለኪ ይደል በይ ወክብርም ኩሉ ወላ ይነብር ወዲ ምድር በንጽሐ ስጋ በንጽሐ ነፍስ ፍጽም ትንሽ ወውርብት መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን እያማለድሽ የምታሰጭ አንቺ ነሽ ቃላ ቃላ ወተሰባ ምኒኪ በክብር ባለቤት ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተሻል። አምላክ ዘበአማን ይኸውም የባህሪ አምላክ ነው። ዘበአማን አለ እንደ ነገስታት በጉልበት እንደ ካህናት በሀብት እንደ ጣዖታት አይደለምና በዚህ ዓለም ከሚኖሩ ከጻድቃን ከሰማዕታት ይልቅ ገናንነት፣ ክብር፣ ምስጋና ላንቺ ይገባሻል። ቃላ ቃላብ መጻወት ሰብ እምኔኪ የአባ አካላዊ ቃል ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስን ወስቶ ሰው ሆነ። ሰው ምስለ ሰብ ሰው ሰውኛን ሄደ አለ የሰውነትን ስራ ሰራ ሲል ነው። እስመ ማህሪ ውቱ ወመፍቀሪ ሰብ ይቅር ይለን ዘንድ ሰው ይቅር ባይ ሰው ወዳጅ ነውና አንድም ይቅር ይለን ዘንድ የወደደ እሱ ነውና አድሃነ ነፍሳችን በምጽአቱ ቅዱስ በልዩ አመጣጡ ሰው ሆኖ አዳነን። በልዩ አመጣጡ አለ ቀድሞ ቀድሞ በመልአክ በህድረት ነበረ። ዛሬ ግን እርሱ ራሱ ሰው ሆኖ ነውና አኮ በመልአክ አኮ በተንባል አላ ለሊሁ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽእ ወያድኅነነ እንዲል አንድም በጽኑ ቀጠሮ ሰው ሆኖ አዳነን። በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት እትወለድ መወለተ ወለትከ ወእድህቅ ውስተ መርህብከ ወእትቤዘወከ በመስቀሌ ወበሞቴ ካለው ከሰዓቱ አንዲት ሰዓት፣ ከዕለቲቱ አንዲት ዕለት፣ ከወርሁ አንዲት ወር፣ ከዓመቱ አንዲት ዓመት ሲያጓድል በጽኑ ቀጠሮ በቀጠረበት ሰዓት መጥቶ ሰው ሆኖ አድኖናልና እንዲህ አለ። አንድም በልዩ አመጣጡ ሰው ሆኖ አዳነን። በልዩ አመጣጡ አለ ከዛሬ አመጣጡ የኋላ አመጣጡ ልዩ ነውና የዛሬ አመጣጡ በትሁት ሰብእና ነው የኋላ አመጣጡ ግን በግርማ መለኮቱ ነውና አንድም የዛሬ አመጣጡ ነስሁ ተመለሱ ንስሐ ግቡ ለማለት ነው የኋላ አመጣጡ ግን ሁሩ እምኔ ለማለት ነውና ሰአሊ ለነ ቅድስት ለጽኑ ቀጠሮ ሰው ሆኖ ካዳነን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን አእምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አሜን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን በእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። የቅዱስ ኤፍሬምና የቅዱስ ባስሌዎስ እንዲሁም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት እንዲውልብን እንዲያሳድር እንዲውልብን እንዲያውልብን እንዲያሳድርብን ከመከራ ስጋ ከመከራ እንዲሰውረን በሰላም ያስፈጸመን አምላክ በሰላም እንዲያውለን አባታችን ሆይ ብለን እንለምናው። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል świeższych fixer na to jest Natalia Czkasza ከሴቶች ሁለትሬታች አንቺ ታሪክሽ ነሽ የማህፀንሽ ፍሬ ታሪክ ነው። ጸጋዬ ትልነሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም መይሰደድም ገነት አዳም ከገነት በወጣ ጊዜ በመትከተ ልቡናው ይዞ የወጣ አለኝታው ስንቁ አንቺ ነሽ። ይህስ እንደምንድነው ቢሉ ጌታ አዳምና ሔዋንን ከአራቱ ባህርያተ ሥጋ ከአምስተኛው ባህርየ ነፍስ ፈጥሮ በነፍስ ሕያዋን አድርጎ በገነት አኑሯቸው ሳለ አትብሉ ያላቸውን እጸበለስ በሉ። በሞተ እሱም በአምላክነቱ ቀናኢ ነውና በሞተ ስጋ ሞተ ነፍስን፣ በረደተ መቃብር ረደተ ገሃነምን ፈረደባቸው። ከገነትን አውጥቶ በገነት ጓሮ አኖራቸው። ስለምን ቢሉ የገነትን ጣዕሟን፣ ፍቅሯን፣ ሽታዋን እያዩ ከዚህ አኖረን እኮ ሊመልሰን ነው እያሉ ተስፋ እንዳይቆርጡ አንድም ይህንን እያሰቡ በሀዘን ላይ ሀዘን ይጨምሩ ብሎ ነው። ከዕለታት አንድ ቀን አዳም ሔዋንን በአይነ መዓት አያት፣ ተጣላት። ከዚያ በኋላ እሷም ጥላው ጠፋች። መልአኩም መጥቶ አዳም ሔዋንን ወዴት ሰደድካት አለው። ምን ላደርግ በእሷ ምክንያት እግዚአብሔርን ያህል ጌታ ገነትን ያህል ቦታ ሳጣ አለው። መልአኩም አሁንም የምታስታረቅህ እሷ ናትና ሄደህ አምጣት አለው አለው። አዳም መልሶ የተከወነን አራቂተ ለኀበ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እሷስ ከፈጣሪ ጋራ ከማጣላት በስተቀር የምታስታርቀኝ አይደለችም፣ አጣላችኝ እንጂ ምን ታስታርቀኛለች? እኔ እስኬጃ አላመጣትም፣ አንተው ሄደ አምጣት አለው። መልአኩም ከዚያ አይሆንም፣ ሄደ አምጣት የምትታረቀው በእሷ ነው። እግዚአብሔር ይቅር የሚልህ በእሷ ነው። ሄዳ አምጣት ብሎት መልአኩም ሊያመጣት ሄደ። ሊያመጣት ሲሄድ ገና በሩቁ ስታየው ሔዋን ሄዳ ከጫማው ላይ ከአዳም ጫማ ላይ ወደቀች። ይህም ለወንዶች ዛሬ ይህም ምሳሌ ነው። ዛሬ ወንዶች ሄደው ሴቶችን ያመጧቸዋል እንጂ ሴቶች ሄደው ወንዶችን አያመጧቸውምና ይሄ በጋብቻ ጊዜ ማለት ነው። ወንድ ነው ሄዶ ሴትን የሚያመጣት። ከዚህ በኋላ ሔዋንም አዳምን አዳም ቀኖና ብንገባ ሱባኤ ብንይዝ ፈጣሪያችን ይቅር አይለን ይሆን አለችው። እሱማ ምን ነው ይቅር አይለን? ቸር ነው፣ መሀሪ ነው፣ ይቅር ይላል፣ ይቅር ባይ ነው። ነገር ግን ምን ይሆናል? አንቺ አለሽ አሁንም ለስህተት ምክንያት ይሆንሽኝ አንቺ እንደሆንሽ ሁሉ ወደፊትም ከዚሁ ከስህተት ትነጪ አይመስለኝም፣ አንቺ አለሽ በመካከላችን አላት። ከዚህ በኋላ እኔ ከአንተ ካዘዝከኝ ከቃልህ አልወጣም። ስለዚህ ተስማምተን ሱባኤ እንያዝ አለችው። ከዚህ በኋላ አዳምም ይሆን ብሎ ቅዝቃዜው እንደ ሰይፍ ከሚቆራረጥ ባህር ውስጥ እሷን አርባ ክንድ አርቆ ከዚያ ሱባኤ ገቡ። ስለምን ቢሉ መቋሞን ወምጽላዮን ይኩን ለባህቲቶን የወንድና የሴት መቋሚያ ወይም መጸለያ ለየብቻው ይሁን የሚል ህግ እንደሚጻፍ አውቆ ሔዋንን አርቆ እሱም ለብቻው ርቆ ቀኖና ሱባኤ ገቡ። ከዚያ እየጸለዩ ሱባኤያቸውን ይዘው ሰላሳ አራት ቀን ሲሆን ወይም ሰላሳ በሰላሳ ዘጠኝ ቀን የሚላሉ ይህን ያህል ቀን ሲሆናቸው ሰይጣን መጥቶ አዳም ፈጣሪ ይቅር ብሎሃልና ውጣ ብሎሃል አለው። አንተ ማነህ አለው። እኔማ መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ነኝ አለው። ከዚህ ቀድሞ የፍጡር ቃል ሰምቼ ከዚህ ሁሉ ደረስኩኝ። ከዚህ በኋላ ራሱ እግዚአብሔር መጥቶ ውጣ ካላለኝ አልወጣም አለው። እሱም መልሶ አዳም ከዚህ ቀድሞ ፈጣሪ አትብላ ያለህን ዕፀ በለስ በልተህ ከዚህ ሁሉ መከራ ገባህ። አሁን ደግሞ እኔን ልኮ ውጣ ብሎሃል በለው ብሎ ቢለኝ እና ብነግርህ አልሰማልክ፣ እኔማ ምን አደርጋለሁ? ለነገረኝ ለሱ ለፈጣሪ መልሼ እነግርልሃለሁ ብሎ እሱ በዚህ ሲገስጸው አዳም ሔዋን ወዴት አለች ብሎ ጠየቀው። ከዚያ እሱም አልነገረውም። እሱ ፈልጎ አገኛት። ወሆረ ሀበገራይ ሐምል ይላል። ሄዶ አገኛት። ከዚያ ሔዋንን ሔዋንን በዚህ በአዳም ወቂበት ከዚህ ቀድሞ ፈጣሪው አትብላ ያለውን ዕፀ በለስ በልቶ ፈጣሪውን አሳዝኖ ከዚህ ሁሉ መከራ ወደቀ፣ ከዚህ ሁሉ መከራ ገባ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ልኮኝ መጥቼ ውጣ ብሎሃል፣ ሱባኤያችሁን ጨርሳችኋል ብለው አልወጣም፣ እሱ እግዚአብሔር መጥቶ ውጣ ይበለኝ ብሎ እምቢ አለኝ አላት። አንተ ማነህ ብላ ጠየቀችው። እኔማ መልአከ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ነኝ አላት። ውይ ሌላ መስለው ይሆናላ ብላ ሔዋንን ከዚያ መሰስ ብላ ወጣች። እሱ እሷ ከፊት እሱ ከኋላ እየተከተሉ ሄደው አዳም አይደለም ይህን ያህል ቀን በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ፈጣሪያችን ይቅር ሊለን ይችላል። እግዚአብሔር መሀሪ ነው፣ ይቅር ባይ ነው። ስለዚህ ፈጣሪያችን ሰምቶናልና ሱባኤያችንን ጨርሰናል፣ ውጣ አለችው። እኔማ ሌላ መስሎኝ ነው እንጂ ብሎ አዳምም ሰተት ብሎ ወጣ። ይሄ ልማድ ነው። ሰይጣን ሴትን ድል መንሳት፣ ሴት ባሏን ድል ማድረግ። ምክንያቱም ሔዋን ሰይጣን ሔዋንን ድል አደረገ፣ ሔዋን ደግሞ አዳምን በስህተት ድል አደረገች ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እሱ ተፊት ቀድሞ እነሱ ተኋላ ተኋላ እየተከተሉ ከእግረ ደብር ደረሱ። ከዚያ ሲደርሱ መለስ ብሎ እኔ ማን ነኝ አውቃችሁኛል አላቸው። ኧረ አላወቅንህም፣ መልአከ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ነኝ አላልከንም ነበር አሉት። ምን መልአከ ብርሃን ከዚህ ቀድሞ ያሳሳትኳችሁ እንድትሰናከሉ ያደረግኳችሁ ከፈጣሪ ያጣለኋችሁ እኔ ጋርዳኤል ነኝ ብሎ ያን ጥቁር ፊቱን ቢያሳያቸው ጨለማ ዋጣቸው፣ ደንግጠው ደንግጠው ወደቁ። ከዚያ በኋላ መልአኩ መጥቶ አንስቶ ወስዶ ከእግረ ገነት ከእግረ ደብር አደረገ አኖራቸው። እነሱም ከዚህስ አኖርከን የምግባችን ነገር ግን እንደምን ይሆን አሉት። እሱንስ ለላከኝ እነግርላችኋለሁ ብሎ ሄዶ ለእግዚአብሔር ነገረው። እግዚአብሔርም አዳም ከፈጣሪው የሚታረቅበት ጊዜ ደርሷል እና ምግቡን አመላልሱለት፣ ውሰዱለት ብሎ አዘዛቸው። ምክንያቱም በኋላ እሱ ከፈጣሪው ከታረቀ በኋላ የእሱ ልጆች የእናንተ ልጆች ምግባቸውን እንዳይከለከላቸው ለእሱ ታዛዦች ሆኑ፣ ምግቡን ውሰዱለት፣ ምግቡን አድርሱለት ብሎ አዘዛቸው። እነሱም የፈጣሪ ታዛዦች ናቸውና ምግቡን ወስደው አንዳንድ ዘለላ ወስደው አስራ ሁለት ምንዳፍ ሀጽ ሞልተውለታል። አስራ ሁለት ዋሻ ሞልተውለታል። አንድ ዋሻ አስራ ሁለት ምንዳፍ ሀጽ የሚያስወረውር ነበረ። ከዚያ በኋላ ከእለታት አንድ ቀን አብሪል አዝሪል የሚባሉ አይዋፍ አሉ። እነሱም ወደ ገነት የሚገቡበትን ቀን አዳማ አወቀ። በምን አወቀ ቢሉ ቋንቋቸው እንደሱ አንድ ዕብራይስጥ ነውና አንድም በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾለት ዘአይዋፍ ድምፀ ዘአራዊት ድምፀ ወዘ አይዋፍ ንቃወ አይመረ ያዕቆ አይመረ ወለበው እንዳለ አንድም እነሱ በክንፍ እየበረሩ እሱ በእግር እየበረረ እኩል ከእግረ ደብር ደረሱ። ከዚያ ሲደርሱ እነሱ በክንፍ እየበረሩ ሲገቡ እሱ ግን በኃጢአት ምክንያት አዳም መግባት ተሳ ነው። ከዚያው ቆሞ ሳለ ሰይጣን አሁንም በሶስተኛ ጊዜ ይህ ዩጁ ጀብጃዋ ሽማግሌ ከዚህ ምን አመጣው ብሎ ድንጋይ ፈንቅሎ ቢወረውር ወተደብ ተረት ላይ ለርእሰ አዳም ሰሉሰ መዋዕለ ወሰሉሰ ለያሌ ይላል። በጭንቅላቱን መታው፣ ደሙ ፈሰሰ። ያችም ድንጋይ ሶስት ቀን እንደ ድንኳን ሆናለት ከርማለች። እሱም እንደሚፈሶ አይቀርም ብሎ መስዋዕት ሰዋ። መስዋዕት ቢሰዋ እግዚአብሔር አዳምን የአሁኑን ተቀብዬልሃለሁ፣ ወደፊት ግን ዓለም የሚድነው በእኔ በኃያሉ ደም ነው እንጂ በሩቅ ብእሲ ደም አይደለም ስለዚህ አሁንም ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ ሁለተኛ ግን እንዳትሰዋ ብሎታል። ከዚያ በኋላ ይሄን ብሎ በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ለእለት ተወለደ መወለት ተወለትከ ወእድህ ኩስተመርህብከ ወእትየ የዘወከ በመስቀሌ ወበሞቴ እነሆ ከልጅ ልጅህ ተወልጄ በመስቀል ላይ ተሰቅዬ አድንሃለሁ ብሎት ነበረና አዳም ከገነት በወጣ ጊዜ በመስከፈ ልቦናው ይዞሽ ወጣ። አለኝታው ስንቁ አንቺ ነሽ አለ። Arte. የዋቱ ለአቤል በአመፃ ሳይገድል የተገደለ የአቤል የዋሃቱን ዋጋ የምትሰጪው አንቺ ነሽ። ይህስ እንደምንድን ነው ቢሉ በአስራ አምስት ሩካቤ በሰላሳ ሩካቤ ስልሳ ልጆችን ወለደ። ከዕለታት አንድ ቀን አዳም ሔዋንን ኦ ሔዋን ወርዘው አላት። ሔዋን ልጆችሽ ለአቅመ ሔዋን ለአቅመ አዳም ደረሱ አላት። ስለዚህ ታዲያ እኔ ምንድን ነኝ? ይሄ ሁሉ በአንተ የሚሆን ነው አለችው። ሴት ብታውቅ ምንም ሴት ብታውቅ በወንድ ያልቅ እንዲሉ ከዚህ በኋላ ይህን ስትለው አዳምም ልጆቹን ጠርቶ የአቤልን መንትያ ቃኤል ያግባት፣ የቃኤልን መንትያ አቤል ያግባት አላቸው። ከዚህ በኋላ እሱም ይሄን ማለቱ ባዕድ ከባዕድ እንጂ ዘመድ ከዘመድ አታጋቡ የምትል ህግ እንደምትጻፍ ወይም እንደምትሰራ ተገልጾለት ነው። እሱም ያራራቀ መስሎት ነው የአቤልን መንትያ ቃኤል፣ የቃኤልን መንትያ አቤል ያግባት ያለ የአቤል መንትያ <clears throat> የቃኤል መንትያ ሉድ ትባላለች። ወትመስል ሔዋንሃ እማ ይላል መልከ መልካም ናት። የአቤል ምንትያ ግን አቅሌማ ትባላለች። አይነ መጭማጫ፣ ጠጉረ ላሁጫ፣ ራስ ዘናና፣ እግረ ዘነዘና ናት። አቤልም ይህንን ሰምቶ ቃኤልም ይህን ሰምቶ የእኔን መልከ መልካም ለሌላ የሌላውን መጥፎ ለእኔ ብሎ አዘነ። አዳምም እኔ አዝያችኋለሁ፣ አይሆንም ካላችሁ ግን መስዋዕት ሰውታችሁ መስዋዕቱን እግዚአብሔር የተቀበለለት ያግባት አላቸው። ለጊዜው ፈቃዱ የሁሉ እንደሆነ ለማጠየቅ ነው። ፍጻሜው ግን መስዋዕት መሰዋቱን ሲያስተምራቸው ነው። አቤልን ወኮነ ሎላዊ አባብ ይለዋል። በጎች ይጠብቅ ነበረና ከሚጠብቀው በጎች ከሚጠብቃቸው በጎች ንጹሃ እግዚአብሔር ንጹሃ ባህሪ ነውና ንጹህ ነገር ይወዳል ብሎ ከሚጠብቃቸው በጎች ጸጉሩ ያላረረውን፣ ጥፍሩ ያልዘረዘረውን፣ ቀንዱ ያልከረከረውን አርዶ አወራረሮ በንጹህ አቀረበ። ንጹሃ ባህሪ ነው ማለትን ሰው ነግሮት መምህር አስተምሮት አይደለም፣ ከልቡ አንቅቶ ከልቡ አንቅቶ አመንጭቶ ነው እንጂ አቤልሰ አስረፀ ጽድቀ እምልቡ እንዲል ወነጸረ እግዚአብሔር ላይለ አቤል ወላኢለ መስዋዕቱ እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ። ምክንያቱም አቤል በንጽህና ስላቀረበው የመስዋዕቱን መበጀት የልቡን ቅንነት ተመልክቶለታልና። <clears throat> ቃየልን ግን ወኮነ መስተገብረ ምድር ይለዋል እርሻ ገበሬ ነበረ፣ እርሻ ዘሪ አጠራጣሪ ነበረ እና ከዚያ ከሚዘራው ከስንዴው ስንዴውን ከነንክርዳዱ ምን እግዚአብሔር ለኛ ብሎ ነው እንጂ አይበላው ብሎ ከነንክርዳዱ ስንዴውን አቀረበ። ወይነጸረ እግዚአብሔር ላዕለ ቃኤል ወላዕለ መስዋዕቱ እግዚአብሔርም የልቡን ጠማማነት የመስዋዕቱን አለመበጀት አይቶ ሳይመለከትለት ቀረ፣ ሳይቀበልለት ቀረ። እሱም በዚያ አዝኖ ተቀምጦ ሳለ በዚያም ላይ ቁራ መጥቶ በተነበት። በዚህም አዝኖ ተቀምጦ ሳለ ሰይጣን መጥቶ ኦ ቃኤል ምን ምን ያትክዘክ ቃኤል ምን ያሳዝንሃል አለው። እሱም መልሶ እግዚአብሔር ቢያዳላ በኔ አባቴ ቢያዳላ በኔ ምን አላዝን ምን ነው ምን ላድርግ አለው። የእግዚአብሔርን ነገር ተወውና የአባትክን ነገር እኔ ነግረዋለሁ፣ ወንድምህን ለምን አትገለውም አለው። መግደል ምንድን ነው አለው። ከዚያ በፊት ተደርጎ አይታወቅም ነበረና ከዚያ በኋላ እሱም አንዱ በፊት አስቀድሞ ሰይጣን መጥቶ በቁራ መልክ ተመስሎ ያቀረበውን መስዋዕት በተነበት። ከዚያ በኋላ አሁንም አንደኛው ሰይጣን መጥቶ በሰው ተመስሎ ድንጋይ አንስቶ ሰጠው። አንደኛው ልፍ ብሎ በሰው ተመስሎ ቆመ። ከዚያ ሲወረውር የመታው መሰለው። ከዚያ ወደቀ። ሲወድቅ የሞተ መሰለው። አሃ ለካስ እንደዚህም አለ ብሎ አቤል እሆዬ ነአ ንሁር ለሃውጾ ተተክል ወንድሜ አቤል ና ወደ ወንዝ ወርደን ዋና ወደ የአባታችንን እርሻ ጎብኝተን እሸት በልተን ወደ ወንዝ ወርደን ውሃ ጠጥተን እንመለሳለን አለው። አቤልም መልሶ ኃይለኛ አራዊትስ አግኝተው ቢጣሉ ንሳ አለው። አይ የአባታችን አምላክ ይጠብቀናል፣ አይጣሉንም፣ ና እንሂድ አለው። ከዚያ በኋላ ይዞት ሄደ። ይዞት ሄደው እሸት ተበሉ በኋላ ውሃ ጠማቸው። ውሃ ቢጠማቸው ሊጠጡ ወደ ወንዝ ወረዱ። ከዚያ አስቀድሞ ቃኤል ተጎንብሶ ጠጣ። እሱ ከተነሳ በኋላ አቤል በተራው ሊጠጣ ሲያጎነብስ ድንጋይ አንስቶ ራሱን አለው፣ ሞተ። ከዚያ በኋላ ገሎ ሲሄድ እግዚአብሔር በደመና ሆኖ ኦ ቃኤል አይቴ ሃሎ አቤል ሁከ ቃኤል ቃኤል አበ ወንድምህ አቤል ወዴት አለ አለው። እሱም መልሶ አነኑ አቃቢሁ ለአቤል የአቤል ጠባቂ እኔ ነኝን አለው። ለምን ይኮን ለእመ ይኮን ከአቃቤሁ ለምን አቃቤሁ ለምን ትቀተልኩ? እንግዲያው ጠባቂው ከሆን ካልሆንክ ለምን ገደልከው አለው። አንድም አዳም ነው። አዳም አይቴ ሃሎ አቤል አይቶ ሃሎ አቤል እሁ ከቃኤል ቃኤል ሆይ ወንድም ሀቤል ወዴት አለ አለው። እሱም መልሶ እኔ የአቤል ጠባቂ አይደለሁም አለው። የአቤል ጠባቂ ካልሆንክ ለምን ገደልከው አለው። አንድም አዳም ተጠራጥሯልና ለመፈለግ ሲሄድ ሞቶ አገኘው። ማን ገደለህ? አቤል ወልዴ መኑ ቀተለከ፣ ልጄ አቤል ማን ገደለህ ብሎ ቢጠይቀው ቃኤል ሆየ ገደለኒ ቀተለኒ ብሎ መስክሯል። አንድም ከልብሱ ላይ ተፈናጥራ ያረፈች ደም አፈፍ ብላ ተነስታ በልብሱ ላይ ያረፈች ነፍስ እንደ ሰው አፋውታ ተናግራ መስክራለች። ይኸው ምሳሌ ነው። አቤል ለአቤል የዋህነቱን ዋጋ የምታሰጭ አንቺ ነሽ አለ። አቤል ማለት በግ ማለት ነው። በግ አውሬ አስደምሮት ወደ ሞቱ ቦታ እያሯሯጦ ይዞት ይሄድና እዚያ ይበለዋል፣ ይገለዋል። አዳ አቤልም ወንድሙ ወደ ሞቱ ቦታ ወስዶታልና በየዋህነት ወስዶታልና በግ አለው። እህ ሂሩቱ ለሴት ለሴት የቸርነቱን ዋጋ የምታሰጭው አንቺ ነሽ። ይህስ እንደምንድን ነው ቢሉ አቤል ከሞተ በኋላ መቶ ዘመን ከሩካቤ ተከልክሎ ተከለከለ። መልአኩም መጥቶ አቤል ወልድ ከተሳለ መዕፀዊሃ ለገነት አቤል ገነት ገባ። እፀዊሃ ለገነት አለው አዳምን። አዳም ልጅህ አቤል ከእግዚአብሔር ጋር ታረቀ፣ የእግዚአብሔርን ፊት አየ፣ ገነት ገባ። ገብቷል። ከዚህ በኋላ ግን ከሔዋን ጋራ በአንድ ላይ ተስላደስታ አድርጉ ብሎ ነገረው። ከዚህ በኋላ አቤል ገነት እንደገባ አዳም ካወቀ በኋላ አእመራ አዳም ለሔዋን ይላል በግብር አወቃት ሲል ነው። እደው አእምሮን ለአንስት ህልቃና አእመራ ለሃና እንዲል ሴት ከዚያ በኋላ ሴት ተጸንሶ ተወለደ። ሴት ማለት ምትክ ማለት ነው። የሴት የቸርነቱ ዋጋ አልታወቀም። አንድም ታውቋል፣ አባቱን አሟሙቶ የቀበረ እሱ ነውና ወምግባራቲሁ ወምግባራቲሁ ለሄኖክ ወምግባራቲሁ ለሄኖክ ለሄኖክ የምግባር የምግባር ስልቱ ብዙ ነውና ምግባራቲሁ አለ እንጂ ምግባሩ ሲል ነው። ለሄኖክ የምግባሩን ዋጋ የምታሰጪው አንቺ ነሽ። ወእም ቅድመዝ ነገር ተከብተ ሄኖክ አልወዛ አይመረ ባህበ ተከብተ ይላል። ሄኖክ በዚህ ዓለም 373 ሰባ ሶስት ዓመት ዘመን ኖሮ ከዚህ ዓለም ይህን ዓለም ካልተውት አይተውም ብሎ ቤቱን ንብረቱን ለልጆቹ ለልጁ ለማቱሳላ ሰጥቶ ሄዶ ከእግረ ገነት ወድቋል። ምን ነው አሁን እሱን አልወዛ አይመረ በሀበተ ከብተ ሄኖክ ብለን አልነበረም ቢሉ በዚያውም ላይ ከምስራቅ ይሁን በምስራቅ አይታወቅ በምስራቅ ይሁን በምዕራብ አይታወቅምና አንድም ሄኖክ ማለት ተሐድሶ ማለት ነው። ይህማ ቀድሞ ብሌት ኖሮበት ዛሬ ተሐድሷል ማለትም ይሆናል ብሎ አዳም ዕፀ በልቶ ብሌትን እንዳመጣ ሄኖክም ከምግብ ተከልክሎ ተሐድሶን አምጥቷልና ከአቤል መስዋዕት የሄኖክ መስዋዕት ይበልጣል። አቤል መስዋዕት ቢሰዋ ሄኖክ ምን ተጠቀመ አላለምና። ታቦት እንተኖ በዛቲ ድሃን እምኮያይ ታቦት እንተ ኖህ በዘባቲ ድህነ እምእኩይ አይህ ኖህ ከማየ ሰራዊ ከማየ አይህ የዳነባት ታቦት አንቺ ነሽስ እንደምንድን ነው ቢሉ ጌታ ኖህን ማይ አይህ የማዘን ምነኝና መርከብ ስራ አለው። በምን ያህል ዘመን ታዘንማለህ አለው። በመቶ ሀያ ዘመን አለው። ርዝመቱን ሶስት መቶ ክንድ ወርዱን ሀምሳ ክንድ ቁመቱን ሰላሳ ክንድ አድርገው አስር ክንድ ሰርተህ ድርብ አድርግለት ላይ ድርብ ታች ድርብ እንዲሉ ከታች በግንብ እንደ ከታች ሰርተ ስትጨር አስር ክንድ ሰርተህ ስትጨርስ መስኮት አውጣለት፣ ሶስት እርከን አብጅላት፣ በብረት እያያስክ በኖራ እየለበጥክ ስርዓት ብሎታል። ወዲያው ወአቀመ እፀው ይሃ ለገነት ይላል። መላእክት ከገነት ቀላል ቀላል እንጨት እያመጡለት ስራውን ጀመረ። ሲሰራም ሰብአ ትካት መጥተው ኖህን ምን እያደረክ ነው ብለው ጠየቁት። ጌታ ማይ አይሄ የውሃ ጠፋት የማዘምነኝና መርከብ ስራ ብሎኝ እየሰራሁ ነው አላቸው። በምን ያህል ዘመን አዘንማለሁ አለ አሉት። በመቶ ሀያ ዘመን አላቸው። በል አንተ ጥቂት ነህ፣ ብዙ ዘር የለህ፣ ብዙ ወገን የለህምና ስራ። እኛ ግን ብዙዎች ስለሆንን መቶውን ዘመን በልተን ጠጥተን እንዳሻን ተደስተን በሀያው ዘመን እንሰራለን ብለውት ሄዱ። እሱም በሁለት ሁልቆ እየቤሉ ሰርቶ ጨርሶ ለእግዚአብሔር ምን ላድርግ ብሎ ጥያቄ አቀረበ። ሰባት ከዚያም እግዚአብሔርም አለው ከሚበሉት እና ከማይበሉት ሰባት ሰባት ሰብስበህ ይዘህ ግባ አለው። እንደምን ይሰበሰቡልኛል ቢለው ምታ ይሰበሰቡልሃል ብሎታል። አንድም መልአኩ በነፋስ አውታር ሰብስቦ አቅርቦለት ይዟቸው ገብቷል። ሴቶቹ ሴቶች ልጆቹ ከግራ ወንዶች ልጆቹ ከቀኝ እሱ ከመካከል ከመካከል ነው እነሱን ከዚህ አድረው አጽማ አበውን ይዞ እሱ ከመካከል ተቀምጧል። ለምን ተቀመጠ ቢሉ ተላልፈው ኃጢአት እንዳይሰሩ አንድም እሱ ከላይ ነው ያሉ እንደሆነ ሴቶች ልጆቹ ከታች ወንዶች ልጆቹ ከላይ። ከዚህ በኋላ ግጥማት ብሎት ገጥሟታል። ከግንቦት 27 ቀን ጀምሮ አርባ ቀን ዘንሟል ከላይ ሰባት ከታች ሰባ አፍ ፈልቋል። የላዩ የሚልጥ ታችሁ የሚገለባበጥ ነው። እስከ መስከረም 26 ድረስ እየሞላ ሄዷል። ከዚያ በኋላ ግን እየጎደለ ሄዷል። መርከቢቱን መልአኩ አንስቶ ወስዶ ከተራራ ራስ ላይ አኑሯታል። ሐራራት ነበረ ታቦት ያሰኘው ቅሉ ይህ ነው። ይኸው ምሳሌ ነው። መርከብ የስልጣነ እግዚአብሔር፣ በውጭ ያለቁት የኃጥአነ ብሊት፣ በውስጥ የዳኑት የጻድቃን ነፍሶ ሙሰ ለጻድቃን ውስተ እግዚአብሔር ወኢለከፎሙ ስቃየ እሳት እንዲል ደጋጎቹም ምንም ወደ ታች ቢወርዱ መከራው አላገኛቸውምና አንድም መርከብ የእመቤታችን ሶስት እርከን አብጅለት አለ። ቀድሞ ጌታ ከእመቤታችን ሰው ሳይሆን የስላሴን አንድነት ሶስትነት ለይቶ የማውቅ ሰው አልነበረምና መኑሂ እምየ አእምሮሙ ለስሉስ ቅዱስ ዘእንበለ እምድረ ተሰገወ ወልድ ዋህድ ቅድስት እሙ እንዲል አንድም እመቤታችን በዚህ ዓለም በገነት በገነት በመንግስተ ሰማያት ትመሰላለችና አንድም በነገደ ሴም በነገደ ያፌት በነገደ ካም ትመሰላለችና በውጭ ያለቁት በእመቤታችን ያላመኑ በውስጥ የዳኑት በእመቤታችን ያመኑ ናቸው። አንድም የመስቀል ሶስት አንድም የመስቀል ሶስት መሆኑ የፈያታዊ ዘየማንና የፈያታዊ ጸጋ መካከሉ የጌታ አንድም የጌታ ብቻ ነው። ሶስት መሆኑ የቀኝ እጁ የግራ እጁ መካከሉ ሰውነቱ ያረፈበት በአፋ በውጭ ያለቁት በመስቀሉ ያላመኑ በውስጥ የዳኑት በመስቀሉ ያመኑ ናቸው። አንድም የትንሣኤ ሶስት መሆኑ ጌታም ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ የመነሳቱ ምሳሌ፣ በውስጥ የዳኑት በትንሣኤው ያመኑ፣ በውጭ ያለቁት በትንሣኤው ያላመኑ ናቸው። አንድም የጥምቀት ሶስት መሆኑ ሲጠመቁም በሶስቱ ስም ነውና፣ ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዲል በውስጥ የዳኑት በጥምቀት ያመኑ በውስጥ ያለቁት በጥምቀቱ ያላመኑ ናቸው። <clears throat> ቡራኬሁ ለሴም ቡራኬሁ ለሴም ለሴም የምግባሩን ዋጋ የምታሰጪው አንቺ ነሽ። ወክፍልሎቱ ወክፍልሎቱ እድል ፋንታው ጽዋ ተርታው አንቺ ነሽ። ኖህ ከመርቀብ ከወጣ በኋላ መስዋዕት ሰዋ ጌታ ኖህን ዳኛ መልአኩን ሽማግሌ አድርጎ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ቀኝ ቀኙን ለያፌት ግራግራው ለካም መሃል መሀሉን ለሴም አካፍሏቸዋል። ተአምራት የተደረገባቸው ደጋጎቹ ሀገሮች የሴም እጽዋች ናቸውና ወክፍል ሎቱ አለ። ሴም ማለት ቡሩክ ስዩም ማለት ነው። በል ቀጥል። ተናግሩቱ ለአብርሃም <laughs> ማንሻ ነው። ይቆየን፣ የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን። አሜን። ያቆስ ኤፍሬም ረድኤት በረከት ያውልብን፣ ያሳድርብን። አሜን። የእመቤታችን ፍቅር አማላጅነት አይለየን። አባታችን ሆይ ብለን እንደምን አባታችን ሆይ በሚካኤል አባታች ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ በስምህ እንዲሁም በምድር የዕለታችንን እንጀራችንን ስጠን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር በለን፣ አቤቱ ከክፉ እንጂ ቅድስት ማርያም ሆይ አልህይወት ተሰማልን አልህይወት ተሰማልን መንግስት ተሰማት ያወርስልን አሜን። በስመ አብ በስመ አብ ወወልድ ወወልድ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። የተወደዳችሁ የቤተሰቦች እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አስከረማችሁ? አሜን። አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ያላችሁበት አረፍ አረፍ ማለት ትችላላችሁ። መልካም። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ይሄን ልጆች share like comment አድርጉልና ከዚህ በመቀጠል ደግሞ መዝሙር ዘምራለን። መዝሙር ለመዘመር በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ እናምናለን። በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት እናምናለን። በቅዱሳን ጸሎት ተራዳኢነት እናምናለን። አምነን Lord, እግዚአብሔር መላክ ያሰማልን። መንግስተ ሰማያት ታወርስልን። እንኳን ለጾመ ፍልሰታ በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። ዛሬ ፕሮግራማችን ጨርሰናል እና ልክ እንደ ዛሬው ነገ እንገናኛለን። የሐሙስ ውዳሴ ማርያም፣ ቅዳሴ ማርያም እናነባለን እና ትርጓሜ እንተርጉማለን። ስለዚህ ለነገ ሰው ይበለን። share፣ comment፣ like እንዳትረሱ እና share፣ comment፣ like እንዳትረሱ። ቻው። ቻው።